Hello. नमस्ते मेरो अड्डाको ल कुरा गरौँमा हजुर सबैजनालाई स्वागत छ म श्रेया जोशी मेरो अड्डाको चिफ लिगल अफिसर सुरुमा चाहिँ म मेरो अड्डा के हो भनेर बुझाउन चाहन्छु मेरो अड्डा अहिले चाहिँ हालै एउटा अनलाइन पोर्टल जस्तो रूपमा काम गरिरहेको छ हजुरहरूले डब्लु डब्लु डब्लु डट मेरो अड्डा डट कममा भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ यो पोर्टलमा चाहिँ जुनै पनि नेपालीले आफ्नो कुनै पनि कानुनी प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो पोर्टलमा भएको लाइसेन्स्ड एडभोकेटहरूले चाहिँ हजुरको आन्सर दिनुहुन्छ अनि यो कन्सल्टेसन यो फर्स्ट क्वेसन आन्सर चाहिँ फुल्ली फ्री यो पोर्टलबाट नै हुन्छ मैले आज यो पोर्टल के हो भनेर बुझाउनुको कारण चाहिँ हाम्रो टपिक सिटिजनसिप छ आजको हाम्रो पोर्टलमा चाहिँ विगत एक वर्षदेखि अत्यन्त धेरै सिटिजनसिप रिलेटेड प्रश्नहरू आइरहेको छ नेपालमा सिटिजनसिप भनेको यस्तो महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो कि यो बिना न हाई स्कुल पछि पढ्न मिल्छ न ड्राइभिङ लाइसेन्स पाउन मिल्छ न ब्याङ्कको अकाउन्ट खोल्न मिल्छ न कुनै जागिरै खान मिल्छ र नागरिकता सम्बन्धी धेरै नै समस्याहरू आम नेपालीहरूले भोगिरहेको हामीले हाम्रो पोर्टलबाट नै देखेको कारणले गर्दा चाहिँ आज मेरो अड्डाको ल कुरा गरौँ सेसनको topic citizenship law versus reality छ आजको यो सेसनको मोडरेटर चाहिँ सोभिता सुवेदी हुनुहुन्छ र handing it over to her नमस्कार म सोभिता सुवेदी अधिवक्ता हुने पर्खाइमा छु अहिले चाहिँ म सर्वप्रथम म मेरो अड्डा टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सामेल हुने मौका दिनुभयो मलाई आज हामी सिटिजनसिप ल भर्सेस रियालिटी नागरिकता कानुन र वास्तविकतामा छोटो छलफल गर्न गइरहेका छौँ हामीले थाहा पाइरहेका नै छौँ कि संसदबाट नागरिकता नागरिकता सम्बन्धी बिल पारित हुन नसक्दा करिब पचास हजार नागरिकहरू नागरिकता विहीन हुनु परेको छ यसरी नागरिकता प्राप्तिका विषयमा छलफल गर्नु अत्यावश्यक भएकाले आज यस छलफलमा छलफल आयोजना गरिएको हो यस छलफलमा म अब प्रमुख वक्ताहरूलाई परिचय गराउन चाहन्छु प्रथम हुनुहुन्छ अधिवक्ता नेहा गुरुङ उहाँ समान नागरिकता र मानव अधिकार क्षेत्र अधिकारको क्षेत्रमा विगत नौ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ उहाँ स्वयं राज्यविहीनता बेहोरी नेपालको लैङ्गिक विभेदकारी नागरिकतालाई चुनौती दिँदै न्यायिक लडाइँमा सफल भएर आमाको नामबाट नागरिकता हासिल गर्न सफल हुनुभएको थियो हाल उहाँ महिला कानुन तथा विकास मञ्चमा जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स र सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ एन्ड हेल्थ राइटसँग सम्बन्धित कानुन र नीति सुधारको वकालत गर्ने एक प्रोजेक्टको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ सिटिजनसिप अफेक्टेड पिपल्स नेटवर्कको सहसंस्थापक र सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ त्यस्तै दोस्रो वक्ता हुनुहुन्छ अधिवक्ता सु सुबिन मुल्मी उहाँ मानव अधिकारका वकिल र अनुसन्धानकर्ता समेत हुनुहुन्छ उहाँ अहिले नेसनालिटी फर अल नामक आइएनजिओको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ उहाँ मर्सी कर्प्स नेपालका जेन्डर इक्वालिटी एन्ड सोसियल इन्क्लुजनको सल्लाह सल्लाहकारको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो साथै उहाँ एफडब्लुएलडीमा प्रोग्राम कोअर्डिनेटर र पछि सिनियर लिगल एडभाइजरको रूपमा समेत काम गरिसक्नु भएको छ उहाँले नेपालमा नागरिकता प्राप्ति र राज्यविहीनतामा थुप्रै अध्ययनहरू गर्ने गर्नुहुन्छ उहाँ आफूलाई फेमिनिस्ट भन्न रुचाउनुहुन्छ भने उहाँको काम र लेखनहरूमा इन्टरसेक्सनल फेमिनिजम समेतलाई अड्रेस गर्ने गरिन्छ त्यस्तै हामीसँग आउँदै हुनुहुन्छ अर्को वक्ता कर्मा तमाङ उहाँले लन् युनिभर्सिटी अफ लन्डनबाट पोलिटिक्स एन्ड इन्टरनेसनल रिलेसनमा ब्याचलर्स गर्नुभएको थियो र युनिभर्सिटी अफ केलबाट मास्टर्स गर्नुभएको थियो कर्माज्यू युनिभर्सिटी अफ बर् बर्मिङहममा पोलिटिकल साइन्सको पिएचडी क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ हाल उहाँ विवेकशील विवेकशील नेपालसँग आबद्ध हुनुहुन्छ नेपालको विभेदकारी नागरिकता कानुनसँग उहाँको पनि आफ्नै लडाइँ छ यसरी यस छलफलका वक्ताहरूमध्ये म प्रथम प्रश्न अधिवक्ता सुमिन मुलमेजीलाई गर्न चाहन्छु नेपालमा नागरिकता र नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी कुन कुन कानुनहरू आकर्षित हुन्छन् ती कानुनहरूमा के कस्ता कमी कमजोरी र चुनौतीहरू छन् त्यसको बारेमा विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस् धन्यवाद सुविताजी धन्यवाद मेरो अड्डालाई मलाई यस कार्यक्रममा निम्त्याउनु भयो र आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो सो नेपालको नागरिकता कानुन साह्रै नै जटिल छ हामीले आई थिङ्क बारम्बार यस विषयमा गफ भइरहन्छ आमाको नाम र नागरिकता त भइसक्यो नि भन्ने कुराहरू आउँछ अनि होइन नपाएका आमाको नाम र नागरिकता पाएका छैनन् भन्छ यो नागरिकता जस्तो कुरालाई किन यस्तो गाह्रो गरिदिएको भन्ने एउटा भनाइ छ भने नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा हामीले यो खेल के केटाकेटी खेल्ने जस्तो बनाउनुहुन्छ यसको झन् कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने अर्को धारणा छ होला होइन नागरिकताको कानुन अलिकति सिम्प्लिफाइड नभएको कारणले यसमा चाहिँ साह्रै नै कम्प्लिकेटेड भाषाहरू राखिएको कारणले अब कानुनी विद्यार्थीहरू वा कति वकिलहरूलाई नै बुझ्न गाह्रो छ अब यो छोटो समयमा मैले त्यो समाप्त गरेर राम्ररी बुझाउन त नसकुँला तर म स्टिल प्रयास चाहिँ गर्नेछु है अब नागरिकता सम्बन्धी मुख्य कानुन भनेको संविधान नै हो संविधानको भाग दुईमा चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरू राखिएको छ मुख्य गरी हामीले धारा एघार धारा बाह्र हेऱ्यौँ भने धारा विशेष गरी धारा एघारमा चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू राखिएको छ त्यसै गरी नागरिकता ऐन पनि छ नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठी सँगसँगै नियमावली पनि छन् यसका यसको र यसका विभिन्न निर्देशिकाहरू पनि छन् सबैमा डिटेलमा जान सकिँदैन तर अलिकति म यो संशोधन संविधानमा भएको कुरा र ऐना भएको कुराहरू चाहिँ राख्छु नेपालमा चाहिँ दुई किसिमको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ वंशजको आधारमा एउटा चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता भनिन्छ वंशजको नागरिकता भनेको चाहिँ वा सिटिजनसिप बाई डिसेन्ट भनिन्छ त्यो भनेको चाहिँ रगतको आधारमा नागरिकता आमा वा बाबुको आधारमा अब संविधानले आमा वा बाबु भनेको छ है त्यहाँ बाबु वा र बाबु वा आमा वा आमा भनेर भनेको छैन खालि बाइनरी जेन्डर होइन आमा वा बाबु प्यारेन्ट्स भन्ने पर्सपेक्टिभबाट व्याख्या गरिएको छ सो आमा वा बाबु भनेर चाहिँ धारा एघारको दुईको दुईको खमा भनिएको छ संविधानमा है सो त्यहाँनिर चाहिँ आमा बाबु नेपाली भयो भने नेपालको नागरिकता वंशजको नागरिकता चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ तर त्यति भन्दा भन्दै पनि त्यसमा अरू प्रावधानहरू छन् जसले चाहिँ यसलाई काटेका छन् यो पहिला त्रि त्रिसठीको अन्तरिम संविधानमा पनि यस्तै प्रावधान थिए र यसलाई नै अहिले कन्टिन्युटी दिइरहेको छ सो कति सांसदहरूले पनि र कति वकिलहरूले पनि अहिले भन्नुहुन्छ कि यो धारा एघारको दुई ख चाहिँ देखाएर अँ आमा वा बाबु छ त त्यहाँ त क्लियरली भनेको छ त आमा वा बाबु यदि नेपालको जन्मदाका बखत चाहिँ आमा वा बाबु नेपालको नागरिक हो भने सन्तानले नेपालको नागरिकता पाउँछ भनेर भनेको छ तर त्यो लाई चाहिँ अरू फेरि प्रावधान के भनेको छ भने तल एघार पाँच एघार सात एघार छ एघार तिन त्यो प्रावधान छ सबै डिटेलमा जान्न त्यसको समरी भन्नुपर्दा चाहिँ के भनिएको छ भने बाबु नेपाली नो प्रब्लम बाबु आमा भनेको छ नि त बाबु नेपाली आमाको whatever nationality whatever citizenship no problem सन्तानले सजिलै नेपाली नागरिकता पाउँछ बट आमा चाहिँ नेपाली तर बाबु विदेशी भयो भने चाहिँ देन अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने प्रावधान राखिरहेको छ सो त्यहाँनिर त त्यो प्रब्लम भयो होइन एन्ड देन अगेन अर्को प्रावधान के राखिदियो भने आमा नेपाली अनि बाबु पत्ता नलाएको नेपालमै जन्मेको जनता छ भने फेरि वंशजको प्रावधान राखिदिएको छ भन्यो सो त्यहाँ थ्री डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज भइदियो कि बाबु नेपाली नो क्याटेगोरिज तर आमा नेपाली भयो भने who is the father Nepali बुवा नेपाली हो कि होइन नेपाली हो भने वंशज okay if is the father विदेशी बा बाबु विदेशी हो भने देन अङ्गीकृत नागरिकता And then if the father is not identified, father cannot be traced when as right? word exactly, you know, what is that? This complication So then ballo bongsas ko this additional criteria as in Nepal criteria So that is the legal uh, provision of especially Bisheshkari Amakonambra Nagita को इस्युमा यी बाहेक अरू पनि धेरै समस्याहरू छन् है हाम्रो हाम्रो जेनरली हामी जेन्डर पर्सपेक्टिभबाट मात्रै कुरा गरिरहेको देख्छौँ नागरिकताको इस्यु आउन साथ त्यो बाहेक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसनको इस्यु इस्यु पनि छ जियोग्राफी बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन पनि छ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीलाई हुने डिस्क्रिमिनेसन पनि छ सो त्यो चाहिँ मोर इन्डिरेक्ट डिस्क्रिमिनेसनहरू होला तर मेन इस्यु चाहिँ अब I think as a citizenship law and reality भोलि इन्टरनेसनल वुमेन्स डे पनि छ सो त्यो भएकोबाट चाहिँ मोर जेन्डरमा मैले चाहिँ आज फोकस गरिरहेको छु सो अहिलेको लागि चाहिँ आई थिङ्क यतिमा भन्छु यो मोर ल भयो देन आई थिङ्क रियालिटीको यसको अरू प्र्याक्टिकल रियालिटिजहरू प्र्याक्टिकल कम्प्लिकेसन्सहरू के के छ त्यसमा आई थिङ्क पछि क्वेसन सोध्नुहुन्छ देन म एड्रेस गर्छु अहिले चाहिँ यति चाहिँ बुझ्नु होला है so thank you so much thank you अधिवक्ताजी दोस्रो प्रश्न चाहिँ म अधिवक्ता नेहा गुरुङलाई सोध्न चाहन्छु अधिवक्ता नेहा तपाईँ आफै नेपालको विभेदकारी नागरिकता कानुनबाट पीडित हुनुभएको थियो भनौँ होइन कानुनले गर्दा तपाईँलाई राज्यविहीनता समेत बेहोर्नु परेको थियो तर त्यसलाई चुनौती दिँदै तपाईँले चाहिँ एउटा न्यायिक लडाइँ चाहिँ विजय प्राप्ति गर्नुभयो यसमा चाहिँ यसरी नागरिकता प्राप्त नहुँदाको सङ्घर्ष नागरिकता प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष के कस्ता थिए र नागरिकता प्राप्त भइसकेपछिको चाहिँ तपाईँको अनुभवहरू चाहिँ बताइदिनुहोस् न धन्यवाद सविताजी अधिवक्ता भनेर चिनाउनु भयो होइन सो यसको सङ्घर्ष पनि एउटा लामै सङ्घर्ष छ र आई थिङ्क इट यो कन्टिन्यू नै सङ्घर्ष मान्छु म सो तपाईँको पहिलो प्रश्न जस्तै अब नागरिकता विहीन कसरी हुन पुगेँ र त्यस पछाडिको मेरो सङ्घर्ष र त्यस पछाडिको मेरो अनुभवहरू यहाँलाई हजुर मेरो ब्याकग्राउन्डबाट एकदम धेरै नोइज आइरहेको छ भनेर भन्नु होला है ठिक छ ओके सो um, <clears throat> uh, मेरो मैले uh, सुबिन uh, दाईले भनिहाल्नुभयो हाम्रो चाहिँ कानुनी प्रावधानहरू के कस्तो छ जसमा चाहिँ नि अलिकति जेन्डर डिस्क्रिमिनेटरी चाहिँ नि लैङ्गिक विभेद भएको चाहिँ नि एउटा डिस्क्रिमिनेटरी सिटिजनसिप लको एउटा ग्यापमा चाहिँ नि म पढ्न गएँ कसरी भन्दाखेरि मेरो बुवाले चाहिँ अब हामीलाई सानोमा छोडेर जानुभएको होइन र म एकदमै रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर सबै जिम्मेवारी लिएर चाहिँ म र मेरो बहिनीलाई मेरो आमाले एक्लै हुर्काउनु भयो सानोबाट अनि उहाँले हुर्काउँदै जाने क्रममा चाहिँ नि हाम्रोलाई आमा भने नि बुवा भने पनि परिवार नै एउटा आमा म र मेरो बहिनीको थियौँ होइन सो त्यसरी नै हुर्किँदै गयो तर आगामी दिनमा चाहिँ नि समाजले चाहिँ नि मेरो आमालाई चाहिँ बुवा अथवा एउटा फुल पेरेन्टको दर्जा चाहिँ दिँदैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ र त्यो थाहा पाएपछि चाहिँ अब मैले फर्स्ट टाइम हुन्छ नि म चाहिँ गर्ल्स स्कुलमा पढा हो है अनि एकदमै सबै कुरा त्यस्तो डिस्क्रिमिनेटरी केही फिल हुँदैन थियो सबै कुरा एकदमै नाइफ होइन बच्चा हुँदाखेरि केही डिस्क्रिमिनेटरी छैन सबै ठिकै छ मेरो आमा भने बुवा भने सबै कुरा पुगिरहेको छ उहाँले सबै पुऱ्याउनु भएको छ भन्ने हुन्थ्यो फिलिङ तर एकपालि क्लास टेन को चाहिँ पहिला चाहिँ मेरो पालोसम्म पनि ग्रेड एटमा पनि त्यो फर्ममा चाहिँ नि थियो तर it was more liberal grade टेनमा चाहिँ नि के भयो भन्दाखेरि त्यो एसएलसीको फर्म भर्नुपर्ने थियो अनि त्यो भर्ने क्रममा चाहिँ नि बुवाको नामको ग्याप बुवाको नामको चाहिँ ठाउँ थियो आमाको नामकोलाई ठाउँ थिएन सो मैले मेरो टिचरलाई अगाडि गएर म्याम यहाँ आमाको नाम लेखिदिउँ भने कि मैले यतिकै जेनरल सोधेँ अनि सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि एकदम अनि बुवाको नाम लेख न थाहा छैन र भन्नुभयो मलाई त थाहा छैन म्याम बुवाको नाम भन्दाखेरि उहाँले एकदमै ठुलो एकदम बिकज हाम्रो पे सोसाइटी कस्तो छ भन्दाखेरि एकदम पेट्रियार्कल जहाँ चाहिँ बुवाको हुनु भनेको चाहिँ it's a most significant most crucial thing र एकदमै नर्मल थिङ हो नि त एउटा परिवारमा बुवा त हुन्छ नै भन्ने बरु आमा नहोला बुवा त चाहिन्छ नै भन्ने हुन्छ अनि उहाँले चाहिँ कस्तो बच्चा हो बुवाको नाम पनि थाहा नहुने त्यस्तो पनि हुन्छ र भनेर भन्नुभयो कि it was very normal for her she was not intending to discriminate or humiliate me तर द्याट सिम्पल स्टेटमेन्ट के बुवाको नाम पनि थाहा नहुने कस्तो बच्चा हो र भन्ने that that simple statement was very big thing for me के त्यति बेला that was the first time I realize that सोसाइटीमा चाहिँ म हामीले जति नै आमा भनेको हाम्रो सबै परिवार खाने पनि सोसाइटीले चाहिँ थान्दैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ फर्स्ट टाइम थाहा भयो र द्याट वाज अ छुट्टै प्रब्लम अब त्यहाँनिर म म भोलि सोधेर आउँछु मेरो बुवाको नाम भने घर गएँ अनि होस्टेलमा बस्थेँ होस्टेल गएँ अनि आमाको आमालाई फोन गरेँ आमा स्कुलमा आउनुभयो अनि उहाँले कुराहरू गर्नुभयो सो हामी एक्जाम दिन पायो होइन that was a first introduction of what ले अ हेड होइन आफ्टर उस सो म इलेभेन टुवेल्भ पनि साइन्समा पढेँ साइन्समा पढिसकेपछि चाहिँ I wanted to do mass Eh, sorry, bachelor's level, bachelor's learning from Mazi, के भयो भन्दाखेरि अब ब्याचलर्स गर्दाखेरि त नागरिकता चाहिने भयो मैले एन्ट्रेन्स प्रिपेरेसनहरू पनि यताउता गरिरहेको थिएँ तर जब ब्याचलर्सको लागि पनि नागरिकता चाहिने भयो so I couldn't continue my studies had अब पढ्नै नपाएपछि त्यस पछाडिको कुराहरू त जस्तै अघि श्रेयाजीले भन्नुभयो सुरुमै जागिर खान पाउँदैन ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्न पाउँदैन ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन पाउँदैन केही पनि गर्न पाउँदैन होइन एउटा देशभित्र आफ्नै देशभित्र आफूले आफ्नो देश भनेको देशभित्रै बसेर पनि आफू एकदम एउटा प्रिजनर जस्तै कि जस्तै प्रिजनरले कुनै पनि राइट दिन्न त्यस्तै आफ्नै देशभित्र आफै प्रिजनर भएर बस्नुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो त्यस पछाडि चाहिँ नि मैले अब के गर्ने भन्दाखेरि मेरो आमा चाहिँ नि यता म मेरो आमासँग घरि वडा अफिस घरि सिटिओ घरि धेरै कार्यालयहरू है र सबै ठाउँबाट चाहिँ हामीलाई इन्कार गरेपछि मेरो आमा घुम्दा घुम्दा घुम्दा ठोकि कहाँ ठोकिन पुग्नुभयो भन्दाखेरि यही महिला कानुन र विकास मञ्च forum for women the and development इङ्ग्लिसमा एफडब्लुएलडी भन्छौँ को संस्था भन्ने संस्थामा ठोकिन भयो अनि त्यहाँनिर चाहिँ नि मिरा कुमारी ढुङ्गाना अब तपाईँहरू त ल स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ होइन मिरा ढुङ्गानाको चाहिँ नि नाम केसहरू पढ्नु भएको होला प्रपर्टीको इस्युजहरूमा मेराइटल रेपमा पनि पछि सो यो सिटिजनसिपको कुरा गर्दा पनि उहाँको नाम आउँछ उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि हामी त्यहाँ पुग्यौँ सुषमा म्याम हुनुहुन्थ्यो मिरा म्याम हुनुहुन्थ्यो सुबिन दाई पनि was there at the time होइन सो उहाँहरूले चाहिँ मलाई के सजेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँको केस चाहिँ नि जटिल छ किनकि हाम्रो कानुनले चाहिँ नि आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता चाहिँ दिँदैन अङ्गीकृत दिन सक्छ तर फेरि अङ्गीकृतको लागि पनि बाउको चाहिँ नि नेसनलिटी खुलाउनु पर्ने अवस्थाहरू हुन्छ सो एकदमै जटिल छ र अङ्गीकृतै लिने भए पनि त्यो चाहिँ नि तपाईँको राइट होइन स्टेटको डिस्क्रिसन हुन्छ अङ्गीकृत भनेको चाहिँ नि इट्स नट योर राइट होइन राइट टु सिटिजनसिप होइन त्यो भनेको चाहिँ कुनै पनि बाहिरको व्यक्ति छ अथवा कुनै पनि व्यक्ति छ जसलाई चाहिँ नेपालको नागरिकता नेचुरलाइज हुनु मन लाग्यो भने उसलाई चाहिँ दिइने चाहिँ राज्यको डिस्क्रिप्सन हुन्छ त्यो होइन अनि सो त्यस्तो नागरिकता लिनको लागि एकदम जटिल हुन्छ तर मेरो आमा त वंशजको नागरिकतासँग आएको so I wouldn't want to compromise on that मेरो आमाले त ना अङ्कीकृत हो भने म पनि अङ्कीकृतै लिन खोज्छु बाई डिसेन्ट नै बाई ब्लड नै लिन खोज्छु सो उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि ल मुद्दा हालौँ सुप्रिम कोर्टमा अनि मेरो पढाइको के गर्ने होइन अब राज्यको लागि एक वर्ष दुई वर्ष सुप्रिम कोर्टको लागि पनि एक वर्ष दुई वर्ष पाँच वर्ष प्लानिङ भनेको त ठुलो कुरा भएन तर मेरो लाइफको लागि त एक महिना दुई महिना एक वर्ष ग्याप लिनु एक वर्ष वेस्ट गर्नु भनेको त it was a huge decision so मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि अब के गर्ने भन्दाखेरि उहाँ लयरले नि मलाई के सजेस्ट गर्नुभयो भने वाइ नट चुज मलाई चाहिँ अब मेडि साइन्स पढेर मेडिसिनकै फिल्डमा जानु थियो होइन Anwar, let's say, why not choose a black coat instead of a white coat किनकि वाइट कोटले पनि अब पेसेन्टहरूलाई नै हेर्नुहुन्छ बिरामीलाई जाँच्नुहुन्छ so why not choose a black coat अनि जुन सोसाइटीमा भएको इलनेस र जुन यो डिजिज छ of patriarchy and all this illness so why not treat that होइन सोसियल सो आई अनि म घरमा मलाई मलाई अहिलेसम्म यस्तो साइन्सको किडा थिएँ होइन यस्तो अब साइन्स फिल्डमै जान्छु भन्ने थियो अनि म चाहिँ त्यस्तो ल भन्ने पढाइ हुन्छ भनेर पनि I I had no idea so म चाहिँ घर गएँ अनि घर गएर चाहिँ चाहिँ नि आई रिसर्च अनि ल दिनु पर्ला भनेर चाहिँ नि दिएँ अनि द आइरनी अफ इट चाहिँ इट इज लकै कारणले गर्दाखेरि मैले अरू कुनै पनि ब्याचलर्समा ब्याचलर्स ल लले नै बन्देज गरेको भएर नागरिकता बिना चाहिँ बस्न पाउँदैनौँ भनेर बन्देज गरेको भएर मैले ब्याचलर्सको कुनै पनि एन्ट्रान्स दिन पाएन तर लकै एन्ट्रान्स एक्जाम दिनको लागि चाहिँ फेरि त्यति बेला न मलाई नागरिकता मागिएन so that was one irony अनि पछि मैले लक एन्ट्रेन्स पनि राम्रोसँग पास गरेर दिएँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब भर्ना हुनुको लागि चाहिँ चाहिन्थ्यो सो मेरो प्रिन्सिपललाई चाहिँ नि मेरा म्यामहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ उहाँको मुद्दा चाहिँ नि अहिले सुप्रिम कोर्टमा विचाराइदिन्छ अनि उहाँले पाँच वर्षको जुन हाम्रो पढाइ हुन्छ त्यति बेलासम्म हामी पक्का त उहाँको चाहिँ नि सिटिजनसिप निकाल्छौँ आई मिन त्यो डिसिजन चाहिँ नि पोजिटिभ नै लिएर आउँछौँ उहाँलाई पढ्न दिनुहोस् भनेर त्यसरी गरेर मैले I I got to study भनौँ न अनि सो किनकि पाँच वर्ष पढेर पनि मैले चाहिँ नि त्यो पढाइको चाहिँ केही पनि उपयोग गर्न पाउँदिनँ थिएँ जब जब मसँग नागरिकै हुँदैन थियो मैले लाइसेन्स पनि निकाल्न पाउँदिनँ थिएँ प्र्याक्टिस पनि गर्न पाउँदिनँ थिएँ केही पनि गर्न पाउँदिनँ थिएँ सो द्याट वाज त्यो त्यस्तो खालको सङ्घर्ष थियो र त्यस पछाडि पनि मैले ल स्टडिज जोइन गरिसकेपछिको सङ्घर्ष पनि अब सुबिन दाईसँगै एफडब्लुएलडीमा मेरो आमा is one of the forefront होइन उहाँले चाहिँ यति सङ्घर्ष गर्नुभयो अनि उहाँले चाहिँ अब कहिले त्यति बेलाको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई लेटर लेख्ने हो कि उहाँलाई भेट्ने हो कि आन्दोलनहरूमा जाने हो कि उहाँले आफ्नो जब नै छोडेर पनि एक्लै एक्लै आमा जसले चाहिँ जब गर्नुहुन्थ्यो घरमा त्यो पनि छोडेर यो आन्दोलनमा यो इस्युजमा लाग्नुभयो होइन अनि त्यस पछाडि घरमा फाइनेन्सियल क्राइसिस पनि एकदमै भयो सङ्घर्ष पनि भयो धेरै ठाउँमा डुल्नु पर्यो सो त्यो हुने क्रममा चाहिँ नि मैले त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ नि ल पास गरेँ र ल पास गर्ने क्रममा चाहिँ नि म मेरो तिन चार वर्षको जुन लडाइँ पछाडि म ब्याचलर्स फोर्थ इयरमा हुने बेलामा चाहिँ सुप्रिम कोर्टको डिसिजन पोजिटिभ आयो र नागरिकता त्यस पछाडि लिन पाएँ तर त्यसमा पनि बिचमा चाहिँ के थियो भन्दा अहिले सुबिन दाईले भन्नुभएको चाहिँ यो यो बुवाको चाहिँ नि पत्ता नलागेको भन्ने कुरा अथवा बुवा ठेगान नभएको भन्ने कुरा चाहिँ खुलाउनु पर्ने अवस्था थियो होइन भन्ने कानुन जस्तो थियो सो मेरो बहिनीले पनि यो जुन मेरो जुन सिटिजनसिपको मुद्दा चलिरहेको थियो त्यसको बिचमा चाहिँ मेरो बहिनीले पनि क्लास ग्रेड एटको एक्जाम दिन नपाएर उसको पनि फर्म भर्ने म्याद पनि गुजेर मन्त्रालयमा पुगिसकेको थियो फर्म होइन एजुकेसन मिनिस्ट्रीमा अनि त्यसपछि मेरो बहिनीको पनि मुद्दा चाहिँ नि एफडब्लुएलडीले हाल्नुभयो र हालेपछि चाहिँ नि त्यति बेला नि पाँच पन्ध्र मिनट मात्र बाँकी थियो हामी केस लिएर गएर सुप्रिम कोर्टमा जाँदाखेरि अनि पन्ध्र मिनटमा चाहिँ नि जजले के भन्नुभएको थियो भने अब पन्ध्र मिनटमा के हेर्ने होला है तपाईँहरूको अब केही डिसिजन पनि गरेर भ्याउँदैन नबसौँ भन्नुभयो अनि मेरो आमा रुन थाल्नुभयो अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने के भयो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँकै केस हो उहाँको छोरीले अब आज गरेन भने एक्जामै दिन पाउँदैन क्ला ग्रेडेडबाटै उसको पढाइ छुट्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि ल सुनौ न त भनेर त्यो कुरा गर्दा गर्दा दस मिनट मात्र बाँकी थियो है अनि त्यो कुरा गर्दा गर्दा अनि त्यसपछि अलिकति सुन्नुभयो अनि जजले त्यही दस मिनटमै उहाँले चाहिँ नि स्टे अर्डर दिएर इन्टरिम अर्डर दिएर अनि ल उहाँलाई चाहिँ एक्जाम चाहिँ दिन दिनुपर्छ अहिलेको लागि डिसिसन हुन्जेल भनेर अनि उता शिक्षा मन्त्रालय पनि फोन गरेर कर्मचारीहरू त जान्छन् पाँच बजी तपाईँहरू नजानुहोस् यसरी म मुद्दा पठाउँदैछु भनेर त्यहाँ गएर त्यसरी फर्म भरेर चाहिँ नि मेरो बहिनीले एक्जाम दिन पाउनु भएको थियो त्यसको पनि डिसिजन भयो टु थाउजन्ड त्यस्तै नाइ एटिनतिर होइन त्यसको पनि डिसिसन भएको थियो त्यो चाहिँ जन्मदर्ताको दर्ताको डिसिसन थियो जन्मदर्ता नभएको कारणले उसले उसले ग्रेडेडको एक्जाम दिन नपाइरहेको थियो जन्मदर्ताको पनि डिसिसन भएपछि नागरिकताभन्दा पहिला जन्मदर्ताको दर्ताको डिसिसन भएको थियो अनि जन्मदर्ताको दर्ताको डिसिसन एकदम पोजिटिभ होइन उहाँ कोर्टले चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि आमाले जति डकुमेन्ट्स पेस गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो नागरिकता जे हुन्छ त्यसकै आधारमा चाहिँ जस्तै बुवाले बुवाले जा बुवा जाँदाखेरि चाहिँ उसले बुवाले जति डकुमेन्ट पेस गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो वंशजको नागरिकता हुन्छ कि अङ्कित नागरिकता हुन्छ त्यसको आधारमा दिइन्छ त्यसरी नै आमाकोबाट पनि दिनुहोस् भनेर एकदम पोजिटिभ जजमेन्ट भएको केसमा हामी चाहिँ नि गयौँ वडामा गयौँ अनि त्यस पछाडि डिसिजन पनि देखायो अनि अब बर्थ रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट लिने बेलामा चाहिँ त्यहाँको व्यक्तिले त्यहाँको जो हुनुहुन्थ्यो कर्मचारी उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने आमाको नाममा लेख्नु भयो मेरो आमाको नाम दिप्ती गुरुङ उहाँले लेख्नुभयो त्यो चाहिँ बुवाको नाममा उहाँको आफ्नो पेट्रियार्कल माइन्डसेटले लेख्नै सक्नु भएन ड्यास राख्न सक्नु भएन अनि उहाँले केही न केही त लेख्नै पर्छ हजुर के लेखौँ भनेर सोध्नुभयो क्या मेरो आमाले मलाई नलेख्नु भनिरहेको छु उल्टै मैले के लेख्ने भनेर भन्यो भने त मेरो इच्छा विपरीत हुन्छ तपाईँलाई जे मन लाग्छ त्यही लेख्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले बुवा ठेगान नभएको लेखिदिनु भयो त्यस पछाडि इङ्ग्लिसको माथि नेपाली तल इङ्ग्लिस हुन्छ हाम्रो बच्चा रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेटमा भयो नि तल इङ्ग्लिसमा चाहिँ उहाँले अलिक इङ्ग्लिस अलि राम्रो रहेनछ उहाँको अनि उहाँले इङ्ग्लिसमा चाहिँ के लेखौँ म्याम भनेर सोध्नु भयो अनि आमाले अब त्यो पनि तपाईँलाई जे आउँछ त्यही लेख्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँले रोमनाइज फर्ममा बिएबियु बाबु टिएचइजिएन e ठेगान नभएको भनेर लेखिदिनु भयो कि होइन अब फर अ फरेन पर्सन जो विदेशी हुनु जस्तै अब सुविधाजी विदेशी हुनुहुन्छ भने अब विदेशी मान्छेले चाहिँ नि मेरो नागरिकता पढ मेरो बर्थ रेजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट पढ्दाखेरि ए बुवाको नाम चाहिँ नि बाउ फर्स्ट नेम चाहिँ बाउ ठेगान रहेछ मेबी लास्ट नेम चाहिँ नभएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ र मेरो ग्रान्ड फादरको नेममा पनि त्यही लेख्नु भयो कि ग्रान्ड फादरकोमा पनि ठेगान नभएकै लेख्नु ए बुवा पनि त्यही ग्रान्ड फादर पनि त्यही रहेछ भन्ने अब कस्तो नराम्रो खालको अनि this kind of things poses moral question moral questions in mother's character के होइन अनि अब नेपालीले विदेशीले पढ्दा त्यस्तो हुन्छ नि नेपालीले पढ्दा कस्तो भनेर पनि लिन सकिन्छ नागरिकताको केस त्यही भएर मान्छेहरू खुलेर किन आउँदैन भने it is it poses question to moral character के अनि नेपालीले नै पढ्दाखेरि पनि ए यो अब के भएर हो त किनकि त्यस्तो सर्टिफिकेट लिएर म कतै अप्लाई गर्न गएँ भने ए किन हो र ठेगा नदेखेको भन्ने प्रश्न आउँछ र उहाँहरूको आफ्नो अजम्सन पनि के हुनसक्छ एउटा अप्सन भन्दाखेरि ए अब उहाँको चाहिँ धेरै परपुरुषसँग सम्पर्क भएको रहेछ त्यही भएर चाहिँ अब ठेगा नभएको अब कोबाट जन्मियो भन्ने थाहा नभएको भन्ने हुनसक्छ भन्ने हो कि अथवा कसरी इन्टरप्रेट गर्ने त्यसलाई भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो क्यारेक्टर त्यस्तो सर्टिफिकेट बोकेर त आई डोन्ट वन्ट टु होइन गो अराउन्ड त्यही भएर त्यसमा फेरि मुद्दा हाल्नु भयो एफडब्लुएलले e त्यो बर्थ स्टेसनमा अनि फेरि त्यसमा पनि जितेर अहिले पोजिटिभ जजमेन्ट आएर अहिले ड्यास राखेर लिएका छौँ र त्यस पछाडि जुन हामीले नागरिकताको जित्यौँ भन्यौँ नागरिकताको जितेपछि पनि हामी लिन गयौँ नागरिकता पनि एकदम बकाइदा दिनुभयो तर पछाडि उहाँहरूलाई आफ्नो पेट्रियार्कल माइन्डसेटले केही न केही चाहिँ लेख्नै पर्यो त्यसमा पनि अनि के लेख्नुभयो भन्दाखेरि नागरिकता राम्रो दिनुभयो तर लास्टमा एउटा सानो ब्याक ब्यागमा नागरिकताको ब्यागमा सानो नोट एउटा के लेखिदिनु भयो भने यो नागरिकता सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा दिएको हो खालको एउटा ल्याङ्ग्वेज लेखिदिनु भयो अब they had to write something so अब त्यो नागरिकता बोकेर मैले अस्ति ब्याङ्कमा गएँ ब्याङ्कमा जाँदाखेरि ए किन हो र लाइक क्वेसन हुन्छ नि सबैको नागरिकतामा त्यो लेखेको हुँदैन के इस्यु भएको थियो त्यस्तो मुद्दै गर्नुपर्ने मुद्दा भनेपछि त मान्छेहरूलाई इट्स अ ह्युज थिङ मुद्दै केसै गर्नुपर्ने के भएको थियो भन्ने क्वेसन आउँछ त्यसो बोकेर पनि वि डु अब हामी त अलिकति डिफ्रेन्ट सिटिजन भयो we are not equal citizen भन्ने एउटा आउँछ नि त फिलिङ सो त्यही भएर चाहिँ त्यसमा पनि फेरि हामीले मुद्दा हाल्यौँ अनि त्यस पछाडि फेरि अहिले जितेर चाहिँ we have a normal citizenship certificate होइन सो सो यस यस्तो खालको सङ्घर्ष अब सोभिताजीले सोध्नु भएको क्वेसन गर्दा कि these were the legal and social and के mental hurdles we went through अनि मैले मेरो अब career path पनि चेन्ज गर्नु पर्यो but at the same time I'm very grateful that I choose law because यस यो क्रममा पनि मैले धेरै कुरा सिकेँ होइन I I become more spoken अनि लाइक हुन्छ नि मैले चाहिँ मैले चाहिँ के पनि रियलाइज गरेको छु भन्दाखेरि I am a very privilege person जस्तो लाग्छ मलाई because somehow I had a very brave and very courageous mother. Somehow I had an access to कसरी कसरी अब सुप्रिम कोर्टसम्म केस लग्न पाएँ त्यहाँबाट डिसिसन पनि भयो ल पढ्न पाएँ होइन प्रिभिलेज तर they are so many people नेपालमा गाउँघरमा अथवा सहरमै पनि जो चाहिँ भोकल भएर आउन सक्नुहुन्न they do not have enough time to spend in यस्तो एक्टिभिजममा गएर उहाँहरूलाई कमाएर खानुपर्ने हुन्छ सो धेरै कुराले गर्दा उहाँहरूलाई गाह्रो छ होइन सो यो यो यस्तो कुरा अब यो प्रिभिलेजलाई चाहिँ नि युज गरेर वाइ नट भोइस इट हुन्छ नि यसलाई अझै एम्प्लिफाई गरौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ र यो जुन बिचको दौरान थियो सिटिजनसिपको सर्टिफिकेट चाहिँ नि हाम सिटिजनसिपको मुद्दा हाम्रो सुप्रिम कोर्टमा हुने बेलामा र टु थाउजन्ड फिफ्टिनको बेलामा चाहिँ जुन यो आन्दोलन चलिरहेको थियो नेपालमा आन्दोलन भन्दा पनि हाम्रो सुप्रिम सिटिजन यो कन्स्टिट्युसन बन्ने बेला थियो कन्स्टिट्युसन बन्ने बेलामा पनि हामीले धेरै आन्दोलनहरू गऱ्यौँ स्ट्रिट प्रोटेस्टहरू अनि अब गभर्मेन्टसँग लबी एडभोकेसीहरू गर्ने काम पनि गऱ्यौँ र यही दौर दौरानमा चाहिँ आमाले मेरो आमाले एउटा सिटिजनसिप अफ अफ यो citizen citizenship in the name of mother भन्ने फेसबुक पेज पनि खोल्नु भएको छ you can check it out अनि त्यस पछाडि एफडब्लुएलडीको समर्थतामा सुपिन दाईको एकदमै हुन्छ नि गार्जियनसिपमा चाहिँ हामीले एउटा क्यापेन भनेको चाहिँ सिटिजनसिप अफेक्टेड पिपल्स नेटवर्क पनि खोलेका थियौँ र त्यो नेटवर्क चाहिँ सिटिजनसिप अब हामीले चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ के भन्दाखेरि आफै जसलाई जो अफेक्टेड अफेक्टेड भिक्टिम नभनौँ जो अफेक्टेड पिपल हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै आफ्नो कुराहरू अगाडि राख्न सक्नुभयो भने चाहिँ नि it will be more effective भन्ने कुरा चाहिँ रियलाइज गरेर हामीले त्यो नेटवर्क बनाएको र दिस नेटवर्क चाहिँ अब यसले भविष्यमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्सहरू पनि लाइक सुबिन्दाईको अर्गनाइजेसनसँग मिलेर गर्न गइरहेको छ सो यति नै राखेँ सङ्घर्षमा र आफ्टर सिटिजनसिप पाएपछि पनि मैले कन्टिन्युङ कन्टिन्युङमा advocacy in this thank you so much अरू के प्रश्न छ भने भनौँ न थ्याङ्क यू अधिवक्ता Nehaji thank you so much तपाईँको इन्सपाइरिङ स्टोरी सुनेर अरू पनि यसरी नागरिकता विहीन भइरहेका व्यक्तिहरू पनि अगाडि आउनुहुन्छ र तपाईँले नै उहाँहरूको सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु अब फेरि म पुनः अधिवक्ता मूलमीलाई नै प्रश्न गर्न चाहे नागरिकता सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिसठीको दफा चा चार कमा रहेको दुई हजार छयालिस चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा ना नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने प्रावधानको औचित्य के थियो र के हो भन्ने एउटा प्रश्न भयो र जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिसकेपछि उत्पन्न भएका नागरिकता प्राप्तिका प्राप्ति सम्बन्धी समस्याहरूको बारेमा पनि ब्रिफली भनिदिनुहोस् न है हुन्छ आई थिङ्क जन्मको आधारको नागरिकताको क्वेसन मैले पनि देखेको थिएँ सो जन्मको आधारमा नागरिकता छैन अहिले पनि छैन र भन्ने प्रश्न पनि आइरहेको थियो र जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त पाए भएका व्यक्तिहरूको सन्तानको हकमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि आएको थियो आई थिङ्क सो नेपालले त्रिसठी सालको अब संविधान आएपछि अब खासमा अचम्मको कुरा के छ भने पहिला नागरिकता ऐन आयो त्यसपछि संविधान आएको थियो है अनि कतिवटा समयसम्म त कानुन र संविधान बाँझेको पनि थियो तर त्यति बेलाको प्रावधान चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता चाहिन्छ भन्ने प्रावधान चाहिँ ल्याइएको थियो है र नागरिकता नेपालमा नागरिकता कतिजनाको छ कतिजनाको छैन भनेर धेरै अध्ययन भएका छन् यसमा एफडब्लुएलडीले पनि अध्ययन गरेको छ र त्योभन्दा अगाडि एफडब्लुएलडी अध्ययन गर्न अगाडि पनि धेरै अध्ययन भएको छ र ती सबै अध्ययनले चाहिँ के देखाएको छ भने धेरै हदसम्म कसै कुनै अब थर्टी थ्री मिलियन भन्छन् होइन तिस लाख भन्छन् कसैले फोर्टी कुनैले त तिसदेखि पचास लाखजना होइन कुनैले चाहिँ अब बिस लाखजना पन्ध्र लाखजना विभिन्न स्टेटिस्टिक्सहरू थियो तर के चाहिँ क्लियर थियो भने नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या धेरै नै ठुलो छ भन्ने चाहिँ एउटा सबै अध्ययनले चाहिँ देखाएको थियो र त्यो त्यसको कारणहरू के छन् भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कारण चाहिँ नेपालमै बसोबास गर्दै आएका नेपालमै जन्मेका व्यक्तिहरूले चाहिँ विभिन्न विभिन्न कारणहरूले चाहिँ नेपालको नागरिकता पाएका छैनन् होइन कतिको अब आमा बुवाकै नागरिकता छैन भने होइन अब इन्टरजेनेरेसनल स्टेटलेस भन्छ होइन अब जन्म अब जेनेरेसन जेनेरेसन स्टेटलेस भएको छ बिकज माथिल्लो जेनेरे जेनेरेसन पनि कसरी नागरिकता पाएको छैन त्योभन्दा माथि नागरिकता लिने चलनै थिएन वा नागरिकता प्राप्त पाउने चलनै नभएको हुनाले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नागरिकता पाएकै थिएन अब उनीहरूलाई कुन आधारमा दिने त भन्दाखेरि चाहिँ टेम्पोरेरी बेसिसमा दुई वर्षको समयसम्म अप्लाई गर्न मिल्ने खालको चाहिँ जन्मको आधारको नागरिकता चाहिँ प्रायः त्यति बेला चाहिँ स्टार्ट गरेको थियो so this is only for two years त टु इयर्सभित्र चाहिँ नेपालमा जन्म भएको व्यक्तिले चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने सो उनीहरूलाई चाहिँ छुट्टै क्याटेगोरी हो चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता भन्ने प्रावधान चाहिँ ल्याएर चाहिँ धेरैले नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो सो यो चाहिँ नेपालको स्टेटलेसनेसको समस्यालाई निराकरण गर्नको लागि थियो अहिले पनि यो प्रब्लम कम्प्लिटली सल्भ भएको छैन अझै पनि इन्टरजेनेरेसनल रूपमा चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू स्टेटलेस हुनुहुन्छ कतिजनाले त्यति बेला नागरिकता बनाउन पाए तर कतिजनाले सकेनन् होइन कतिजनाको जन्म इन्डियामा भएको थियो होला हाम्रो त क्रस बोर्डर म्यारेज गर्ने चलन छ मधेसमा होइन सो कतिजना चाहिँ त्यो जुन नागरिकता अब टोलीको मार्फत टोली भनेको मोबाइल क्याम्प गरेर चाहिँ नागरिकता प्रदान गरिएको थियो त्यति बेला टाइममा कतिको घरमा त टोली आएन होला होइन कतिको घरमा स्पेसली पहाड र हिमालमा चाहिँ जहाँ एकदमै विकट छ त्यहाँनिर टोली पुग्नै सकेनन् त्यहाँको व्यक्तिहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेनन् सो त्यो कारणले चाहिँ त्यो स्टेटले त्यसको समस्यालाई समाधान गर्न चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकताको प्रावधान ल्याएको थियो अब त्यसलाई चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरूले कसरी बुझ्नुहुन्छ भने अँ सबै भारतीयहरूलाई दिनलाई नागरिकता ल्याएको भनेर बुझ्नुहुन्छ कतिपयले चाहिँ यो vote bank vote bank Madhesi पार्टीहरूले चाहिँ आफ्नो भोट ब्याङ्क इन्क्रिज गर्नको लागि सबै इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिए चालिस लाख इन्डियनहरूले त्यति बेला नागरिकता पाए भन्ने कुराहरू पनि आउँछ त्यसको खै बेसिस चाहिँ छैन एभिडेन्स चाहिँ छैन अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने त्यो नागरिकता दिने जुन जति पनि पदाधिकारीहरू जो पनि अफिसियल्सहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त मधेसको हुनुहुन्थेन उहाँ त पाहाडकै हुनुहुन्थ्यो है सो दिने वा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यक्तिहरू त मधेसको व्यक्ति त हुनुहुन्थेन सो त्यो इस्यु छ त्यसमा त्यो इन्ट्रेस्टिङ इस्यु छ त्यसमा धेरै अध्ययन पनि भएको छ अब त्यो हिसाबले चाहिँ जसले चाहिँ ने रङ अब हुन्छ नि डुवल सिटिजन जो छ वा जसले पाउनुपर्ने होइन उनीहरूले त पाए कि पाएन भनेर त्यसमा इन्भेस्टिगेसन पनि भएन होइन सो तर खालि आरोप चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान आएपछि चाहिँ धेरै विदेशीहरूले नेपालको नागरिकता पाए भन्छ त्यसमा विदेशीको नेपालीको कसले निर्धारण गर्ने होइन नेपाली भनेको यो सिटिजनसिप नेपाली भनेको त अब यो खस अहिले जुन हामी भाषा बोलिरहेछौँ खस नेपाली भाषा बोल्ने प्रष्ट बोल्ने भनौँ न प्रष्ट बोल्ने अनि त्यसपछि अब ढाका टोपी लाउने होइन अब अब त्यही एउटा सर्टेन खालको अपियरेन्स भएको उहाँहरू मात्रै नेपाली हुन् कि होइन स्किन कलरले नेपालीत्व निर्धारण गर्छ कि डायलेक्ट वा एक्सेन्टले निर्धारण गर्छ कि सो के हो भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क त्यति बेला पनि इन्ट्रेस्टिङ भएको थियो है सो यो यो जन्मका आधारमा नागरिकता चाहिँ त्यो धेरै हिसाबले चाहिँ त्यो कन्ट्रोभर्सियल पनि मानियो होइन बिकज नेपाली भनेको के हो भन्ने कुरामा नै धेरै प्रश्न उठाएको त म एउटा उदाहरणै दिन्छु तपाईँलाई अलिकति ट्रिगर वार्निङ कतिलाई ओफेन् अफेन्सिभ लाग्न सक्छ बिकज मैले आफैले भने होइन एउटा एलडिओ साहबले भन्नुभएको थियो हामी सिद्धपाल्चोकमा एउटा कार्यक्रम गर्दाखेरि यस्तै इन्टरेक्सन कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यहाँको अब त्यति बेला एलडिओ भन्ने हुन्थ्यो लोकल डेभलपमेन्ट अफिसर भन्ने हुन्थ्यो उहाँहरूको पनि नागरिकतामा चाहिँ सानो रोल हुन्थ्यो है उहाँ सिडिओको लेभल लेभलको चाहिँ होइन तर एलडिओको पनि ठुलो रोल हुन्थ्यो अनि उहाँलाई चाहिँ यस्तै नागरिकतामा धेरै जटिलता छ है भन्ने विषयमा कुरा गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने नागरिकतामा किन समस्या हुनु पर्यो आमाको नामबाट दिनलाई समस्या छँदै छैन नि ब के अरे मान्छेको अनुहार हेरेर थाहा भइहाल्छ नि नेपाली हो कि विदेशी हो भनेर अनुहार हेर्दा अलिक कालो वर्णको छ भने हो त्यस्तो पनि शङ्का गर्नु नदिनु त्यस्तोलाई अनि आँखा सानसानो छ भने चाइनिज हुनसक्छ त्यस्तोलाई नदिनु अरू प्रष्ट नेपाली बोल्छन् ढाका टोपी लाउँछन् यस्तो खालको छन् भने नेपाली पनि हेर्दै अब एउटा सर्टेन एथनिसिटीको छन् भने चाहिँ होइन उनीहरूलाई नागरिकता आमाको नाममा नाति नागरिकता दिने के समस्या भयो भन्नुभएको थियो मैले चौधवटा जिल्लाहरूमा यस्तो कार्यक्रम गरेँ होइन अब मोस्ट अब सि यो ओडाको त्यति बेला ओडा सचिवहरू हुनुहुन्थ्यो होइन वडा अध्यक्ष त पछि अब त्यति बेला लोकल इलेक्सन्स भएको थियो लोकल इलेक्सन्स भइसकेपछि पनि कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि पनि most of the distributing authorities है इभन मधेसमा पनि अब सर्टन एथनिसिटीका हुनुहुन्छ स्पेसली खसारी नेवा एथिसिटीका धेरै हुनुहुन्छन् होइन अनि उहाँहरूको त्यो आफ्नो प्रेजुटिसेसहरू आफ्नो बायोसिसहरू त्यहाँनिर देखिन्छ स्पेसली जन्मको आधारमा नागरिकताको कुरा आउँदाखेरि है र अर्को प्रश्नको उत्तर पनि दिन पढ्दाखेरि चाहिँ जन्म आधार जन्मको आधारमा नागरिकता त लिए त्यो टाइममा होइन त्रिसठी सालमा लिए अब त उनीहरूको सन्तानले नागरिकता पाउने प्रा बेला भइसकेको छ संविधानले चाहिँ धारा एघारको तिनमा यसको व्यवस्था गरेको छ यसमा चाहिँ अब अब अगेन है म अघि यो अभोइड गरिरहेको थिएँ बिकज यो भने तपाईँहरू झन् कन्फ्युज हुनुहुन्छ भनेर अभोइड गरिरहेको थिएँ सबैभन्दा कन्फ्युजिङ सिटिजनसिपको प्रोभिजन भनेको इलेभेन थ्री एघार तिनको प्रावधान छ त्यसमा के भन्छ भने यदि आमा वा बाबुमध्ये एकजना चाहिँ जन्मको आधारको नागरिक हो भने इभन इन्क्लुडिङ द फादर है even the father of mother एकजना मात्रै इफ सिटिजन बाई बर्थ हो भने चाहिँ अर्को प्यारेन्ट पनि नेपाली सिटिजन हुनुपर्छ for the child to be नेपालको सिटिजन सो के भन्यो भने so if even if the अब अघि हामीले के भनेको थियो बुवाको सिटिजनसिप भइसकेपछि केही चाहिँदैन भनेको थियो नि त्यो पनि पार्सियली मात्र मात्रै ट्रु हो इफ बुवाको सिटिजनसिप चाहिँ सिटिजनसिप बाई बर्थ हो भने चाहिँ आमाको सिटिजनसिप पनि माग्छ त्यहाँदेखि आमा नेपालको सिटिजन हो भने मात्रै त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान छ वंशजको नागरिकता है सो फादर एन्ड मदर भनिदियो if either of the child is if either of the parent is citizen by birth भन्ने कुरा चाहिँ सो यहाँनिरको पनि कम्प्लिकेसन गरेको छ तर यो कन्स्टिट्युसनमा मात्रै लिमिटेड छ यो इम्प्लिमेन्ट भएको छैन किनभने अहिलेसम्म पनि even after all these years संविधान आएको छ अब ट्वेन्टी फिफ्टिनमा आएको संविधान अहिलेसम्म पनि हाम्रो ना नेपाल नागरिकता ऐन चाहिँ संविधानसँग बाँझिन्छ त्यो अनुसारको संशोधन नेपाल हाम्रो ऐनमा भएकै छैन अध्यादेश आएर चाहिँ अध्यादेश आएर चाहिँ संशोधन भएका थिए त्यो समयमा तर त्यो पनि अब अहिले खारेज भइसक्यो सो अहिलेसम्म पनि त्यो अमेन्डमेन्ट बिल पास नभएको हुनाले चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता पाएको व्यक्तिहरूको सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् सो यो कम्प्लिकेसन छ जन्मको आधारमा नागरिकतामा सो यसमा मैले यति नै लिमिट गरेँ अहिलेको लागि जन्मको आधार त्यसमा अरू के क्वेसन थियो if did I miss any any question त्यसमा हजुर यति नै थियो क्वेसन थ्याङ्क यू म कर्मा तामाङजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो छलफलमा र प्रश्न पनि उहाँलाई नै गर्न चाहे अब कर्माजी आफै पनि यो नागरिकता सम्बन्धी कानुनको विभेदकारी कानुनको चपेटामा पर्नु भएको छ र उहाँले थुप्रै यस्ता चुनौतीहरू बेहोर्नु परेको छ यसको बारेमा छोटकरीमा बताइदिनुहुन्छ कि भनेर हस् नमस्ते सविताजी मैले चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभव होइन मैले म um, um, राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थीको नाताले पनि यो संविधानहरू हेर्ने एनालाइसिस गर्ने र यसमा भएको विभेदकारी uh, प्रावधानबारे पनि uh, सुरुमा अघि um, अरू मभन्दा अगाडिको वक्ताहरूले राखिसक्नु भयो धेरै कुरा यसमा सबैभन्दा विभेदकारी चाहिँ के छ भने मेरो लागि है यो समानताको हिसाबले एउटा वंशज र अङ्गीकृत भनेर छुट्याउनु नै विभेदकारी हो कि अब कि त हामी नेपाली नागरिक हो होइन त्यो अनुसारको हाम्रो सबै सबै नेपाली नागरिकको एउटा हक हक अधिकार हुनु पर्यो होइन भने नागरिक नै होइन भनिदिनु पर्यो होइन तर यहाँनिर चाहिँ नागरिकमा नै विभेद ल्याएको छ होइन वंशत्र अङ्गीकृत भनेर विभेद छ अनि यसमा चाहिँ संविधान अनुसार वंश चाहिँ मात्रै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इत्यादि बन्ने हक अधिकार राख्दछ अब हामीलाई सुरुमा त साधारण लाग्ला होइन के अरे होइन सबैलाई प्रधानमन्त्री भन्नु नै छैन ठिकै हो तर एउटा नागरिकको अधिकारको हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ बाई प्रिन्सिपल चाहिँ रङ हो होइन यसमा अब पछि गएर यो यो सबै यतिकै रह्यो भनेदेखि चाहिँ जसरी जङ्गबहादुर राणाले होइन ल्याएको थियो नि नागरिकलाई यो यो भनेर पहिलो दर्जा दोस्रो दर्जा तेस्रो दर्जा जस्तै यो पनि कुनै समयमा बिस तिस वर्षपछि चाहिँ एउटा पहिलो दर्जाको नागरिक र दोस्रो दर्जाको नागरिक भन्ने चाहिँ हुन जान्छ अनि यो चाहिँ के अरे संविधानमा नै अलिकति त्यो हक हक अधिकारको विषय पनि बाँझिएको छ के अब यसमा धारा दसले चाहिँ एउटाले चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्छ होइन अनि त्यसै गरी अठारमा चाहिँ समानताको हक छ कि सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने छन् कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनेको छ होइन यो त बाँझियो नि यो त जुझ्यो छ नि एउटा चाहिँ समान भन्या छ होइन अनि उता गएर नागरिकतामा चाहिँ विभेद छ हामी त समान छैनौँ हामी त पुरुष र महिला त फरक छ अब यसमा कसरी फरक छ भन्दाखेरि अब अघि मभन्दा अगाडि सुबिनजीले नै राख्नु भएको थियो यसमा क्लियरली राख्दाखेरि चाहिँ के छ भने बुबा अब बहु वंश छ भनेदेखि चाहिँ छोरा र छोरी सन्तान चाहिँ अटोमेटिकली वंशज हुन्छ होइन स्वत वंशज हुन्छ तर आमा वंशज भयो भनेदेखि चाहिँ छोराछोरी चाहिँ अङ्गीकृत हुँदै जान्छ के के अरे आमा वंशज अनि के अरे विदेशी बुवा भयो भनेदेखि तर बुबा वंशज भयो भनेदेखि चाहिँ आमा जे भए पनि वंशज भयो क्या भने चाहिँ यो जुन वंशजको कुरा छ यो चाहिँ पुरुषसँग मात्रै जोडिए जान्छ अब मेरै कुरा गर्दाखेरि मेरो वंशज नागरिकता छ होइन तर मेरो विदेशी श्रीमान भएको भएर मेरो छोराछोरी मेरो सन्तानै भनौँ न हराएर गयो क्या हामी चाहिँ अब कहिले पनि वंश छैन होइन भने चाहिँ यहाँनिर ठुलो विभेद छ अनि यसको मुख्य कारण चाहिँ मलाई लाग्छ यो एउटा पितृ सत्तात्मक सोच नै हो होइन मैले चाहिँ केसम्म भोगेको छु भने ल मलाई ठिक छ नागरिकता त दिएन मेरो छोराछोरीलाई मेरो श्रीमानलाई अनि यसमा अर्को पनि एउटा विभेद चाहिँ भन्न चाहे होइन के अरे नेपाली पुरुषले महिला बिहे गर्यो अरे होइन विदेशी भनेदेखि त्यो महिलाले लगभग स्वत नै अहिले विधेयकमा चाहिँ अलिकति फरक छ तर भनौँ न भोलिपल्ट बिहेको भोलिपल्ट अङ्गीकृत नागरिकता पाउँछ होइन अब यो वंशज र नागरिकता विभेद त छँदैछ तर जोस् उसले ना अङ्गीकृत नागरिकता त पायो होइन तर महिला नेपाली छ अनि विदेशी पुरुष छ भने बिहे भएको जतिसुकै वर्ष होस् क्या जिन्दगीभर उसले चाहिँ नागरिकता पाउँदैन क्या अनि त्यहाँबाट आएको सन्तानलाई पनि यति गाह्रो छ कि भनौँ न जन्मेको भोलिपल्ट नै गएर एउटा भिजा अप्लाई गर्नुपर्ने एउटा केस पनि आएको थियो मेरो एउटा साथीको चाहिँ अनि अब बच्चा जन्मेर त एकैचोटि भोलिपल्ट भिजा लिन त जाँदैन होइन पछि दुई तिन महिनापछि जाँदाखेरि चाहिँ हो यो विदेशी बच्चा होइन आमा ना आमा वंश छ आमा नेपाली नागरिक छ तर विदेशी बाउ भएको भएर बच्चालाई चाहिँ तिन महिनाको भिजा तिराएको त्यस्तो केसहरू पनि छ होइन अनि यो जुन मैले अघि भने थिएँ पितृसत्तात्मक सोच चाहिँ ल ठिक छ नागरिकता दिएन कमसेकम भिजाको लागि सजिलो होस् भनेर यो फ्यामिली एउटा रिलेसनसिप भिजा पाउँछ अनि त्यसको लागि रिलेसनसिप सर्टिफिकेट दिन जाँदा त्योसम्म नदिएको क्या अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो नागरिकता जुन वंशज नागरिकता छ त्यो चाहिँ संविधानभन्दा अगाडि आएको भएर मलाई सिडिओले तपाईँको नागरिकता त खारिज भइसक्यो अरे क्या पुरानो हो अरे क्या अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ संविधान आइसक्यो अरे अनि मैले भने कसरी हुन्छ कहाँनिर छ मलाई देखाउनुहोस् त मसँग ल्यापटप छ मसँग संविधान पनि छ ल मलाई देखाउनुहोस् त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले पछि तपाईँ जानु सक्नुहुन्छ भनेर मलाई रुमबाट नै निकालिदिनु भयो क्या भनेपछि यहाँनिर हामीलाई चाहिँ के अरे नागरिकता मात्र होइन अरू अरू विषयमा पनि एकदमै गाह्रो छ क्या हामीलाई त आइडेन्टिटी नै छैन अब महिला भएर होइन हामी वंशजै भए पनि हाम्रो चाहिँ वंश हाम्रो सन्तान त हराउँदै जानेछ यो चाहिँ अलिकति एकदमै जटिल विषय छ यो जुन विधेयक छ त्यो लगभग तिन वर्ष भइसक्यो अड्केको अड्कै छ होइन त्यसले पनि सबै कुरा समाधान त गर्दैन तर केही स्टेप बाई स्टेप चाहिँ समाधान गर्थ्यो यो पारित भइदिएको भएदेखि तर अड्केको अड्केकी छ यसमा चाहिँ विशेष गरी हामीले महिला पुरुष भन्दाखेरि पनि आजकल त अब यो के अरे एलजिबिटी क्युको कुराहरू पनि आउँछ होइन मलाई लाग्छ हामीले कानुनमा चाहिँ महिला पुरुष होइन नागरिक मात्रै भएर सम्बोधन गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन्थ्यो कि महिला पुरुष होइन एउटा नागरिकले विदेशी नागरिक बिहे गर्दा भनेर लेखिदियो भने त सकेको नि होइन महिला पुरुष जेसुकै ट्रान्सजेन्डर होस् केही फरक नपर् तरिकाले त्यो परि त्यो तरिकाले चाहिँ संविधानमा संशोधन ल्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू कर्माजी म यसलाई नै सँगसँगै राख्दै अधिवक्ता मुल्मीजीलाई अर्को प्रश्न गर्न चाहे नागरिकता प्रमाणपत्रमा पुरुष महिला र अन्य मात्र भनेर वर्गीकरण गरेको हुँदा सो वर्गीकरणमा नन बाइनरी राइट्स इन्क्लुड गर्न कस्तो प्रयासहरू गर्न सकिन्छ होला त्यसमा पनि थोरै प्रकाश पारिदिनुहोस् न ल थ्याङ्क यू सो मच यो क्वेसन सोध्नु भएकोमा दिस इज यो पनि साह्रै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो जसको बारेमा चाहिँ आई थिङ्क नागरिकताको इस्युमा डिस्कसन हुँदाखेरि यो कुरा खासै आउँदैन Uh, तर यो पनि equally if not more important issue हो when when you talk about citizenship है सो अहिलेको हाम्रो कानुनले uh, महिला पुरुष अनि अन्य अब लिङ्गलाई अन्य भनेर डिफाइन गरेको छ वा क्याटेगोराइज गरेको छ होइन र हाम्रो भएभरको डिफ्रेन्ट डकुमेन्टेसन्सहरूमा चाहिँ अन्यको अप्सन हामीले देख्छौँ र अन्य भन्ने क्याटेगोरी पनि after a lot of activism struggle supreme कोर्टमा मुद्दा लडेर चाहिँ आएको अचिभमेन्ट हो है तर यसका पनि केही समस्याहरू चाहिँ अन्य भन्ने जुन प्रावधान छ नि त्यसको पनि त्यो पनि अलिकति कम्प्लिकेटेड छ है त्यसको पनि pros and cons of benefits पनि छन् र त्यसका ड्रब्याक्सहरू पनि छन् पहिलो कुरो जेन्डर नन बाइनरी भन्ने जुन शब्द तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो है अब जेन्डर बाइनरीमा मेल फिमेल पऱ्यो नन बाइनरी भनेको चाहिँ अब those who don't want to identify as male or female उनीहरूले चाहिँ नन बाइनरी भनेर आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ यसमा यसको नन बाइनरीको अम्ब्रेला अन्तर्गत पनि विभिन्न त्यसको क्याटेगोरिजहरूलाई चाहिँ एउटा अम्ब्रेला टर्म नन बाइनरी होइन यसमा अझै स्पेसिफिक पनि हुन सकिन्छ होइन जेन्डर फ्लुइड हुन सक्छ सक्छ होला होइन जेन्डर नन कन्फर्मिङ हुनसक्छ होला सो विभिन्न टर्म्सहरू छन् त्यसको चाहिँ एउटा अम्ब्रेला टर्म भयो अब हाम्रो कानुनले पनि त्यस्तो अप्सन दिएको छ वा दिँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने एउटा भनाइ छ होइन नन बाइनेरी राख्नुपर्छ यो अन्य राख्नु हुँदैन भन्ने एउटा भनाइ छ अर्को भनाइ कस्तो पनि छ भने यो चाहिँ अलिकति मोर न्यु लिबरल भनाइ भयो भने बिकज यो चाहिँ वेस्टबाट आएको कन्सेप्ट हो होइन यो चाहिँ वेस्टबाट आएको कन्सेप्ट हामीसँग कतिको मिल्दोजुल्दो हुन्छ हाम्रोमा नन बाइनरी भन्ने नन बाइनरी भन्ने एउटा टर्म हुन्छ नन बाइनरी मेल फिमेलमा आइडेन्टिफाई नगर्ने त obviously they are so many people होइन तर is that the right word भन्ने पनि हुन्छ होइन जस्तै अन्य or like third gender or जुन वर्ड्सहरूले पनि त्यसलाई सिग्निफाई गर्न सक्दैन र हामीले त्यही वर्ड वा त्यही टर्म नै युज गर्नुपर्छ र भन्ने पनि एउटा आइडियोलोजी छ होइन एउटा हाम्रो मुभमेन्ट हो होइन अब जुन पहिला छाउपडी चाहिँ उन्मूलन गर्नुपर्छ भनेर बाहिरको मान्छेहरू आउनुभयो अनि छाउ छाउघर सबै भत्काइदिनु भयो होइन पहिला छाउघर भत्काउँदैमा अनि छाउपडी अन्त्य भयो त भएन नि सो बाहिरबाट बाहिर सक्सेसफुल भयो भन्नेमा त्यो सिस्टमलाई कम्प्लिटली हामीले रेप्लिकेट गर्दैमा हाम्रो जुन बाइनरी माइन्डसेट जुन छ नि त्यो एन्ड हुन्छ त होइन अल्टिमेट अब्जेक्टिभ त त्यो हो नि जेन्डर आइडेन्टिटी भनेको के हो त्यो बुझाउनको लागि हो भन्ने हो है सो त्यसमा नै आई थिङ्क धेरै डिस्कसन भएको छैन क्या so what is more suitable भन्ने नेपालको कन्टेक्समा है काठमाडौँको पपुलेसनलाई हेर्नुभयो भने काठमाडौँको स्पेसली अब अर्बन पपुलेसनमा हेर्नुभयो भने यस नन बाइनरी हामी बुझाएको छौँ क्वेयर भनेर हामी बुझ्छौँ होइन तर त्यही नलेज त्यही खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ र त्यही खालको निड वा डिमान्ड हुन्छ नि त्यो नन काठमाडौँ नन अर्बन स्पेसिसमा छ त there are definitely people who identify do not identify as male or female तर what is the word that they would love to use so त्यो ओपिनियन सिक गर्ने र एउटा अम्ब्रेला टर्म कुन बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क त्यो खालको एक्सर्साइज धेरै भएको छ है सो त्यो भएर चाहिँ um, तपाईँले सोध्नु भएको क्वेसनमा नन बाइनेरी स्पेस अझै कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने त्यो टर्ममा नै I think as someone I think मैले त्यो कम्युनिटीमा रिप्रेजेन्ट नगरेसम्म I am not the right person to speak जस्तो लाग्छ I think there are more capable people who have the lived experience अनि उहाँहरूले चाहिँ धेरै बोल्न सक्नुहुन्छ तर खालि लेन्स हाम्रो चाहिँ अर्बन सेन्ट्रिक हुनु भएन त्यो चाहिँ नभए टिपिकल डिसिजन मेकिङ नेपालको के काठमाडौँको मान्छेहरूले बसेर देशभरिको देशवासीका मान्छेहरूलाई डिसिसन गरिदिने अहिले आई थिङ्क वेयर स्पेस पनि त्यस्तै भइरहेछ फ्यामिली स्पेस पनि अलिअलि त्यस्तै भइरहेछ काठमाडौँकै मान्छेहरू मात्रै सबै नयाँ नयाँ टर्म्स बनाउने and then they are the ones who are अब हुन्छ नि त्यो अरूको ओपिनियन होइन ओ तिमीले हामीलाई लाइक यता बसेर काठमाडौँमा बसेर पहिला तिमीहरू अन्य लिङ्गी हो वा तेस्रो लिङ्गी हो भनेर भन्ने हुन्छ हामी तेस्रो लिङ्गी भनेर उहाँहरूले आफूलाई भन्नुभयो होइन न तिमीहरू अन्य लिङ्गी भन्नुपर्छ ए ए होइन अब ल हुन्छ हुन्छ हामी अन्य लिङ्गी होइन अन्य पनि होइन अब तिमीहरू यो फरक नयाँ टर्म देन काठमाडौँको मान्छेले बसेर यो टप डाउन खालको अप्रोच चाहिँ हुनु हुँदैन होइन तर त्यति भन्दा भन्दै पनि एउटा हाम्रो कानुनमा चाहिँ जति पनि यो बाइनरी ल्याङ्ग्वेज छ बाइनरी ल्याङ्ग्वेजमा जाँदैछु म है बाइनरी टर्ममा छ नि बाबु आमा दिदी दाई भाइ बहिनी भाउजू साह्रो जति पनि यो वर्ड्स अब बुहारी अब कानुनमै भएका शब्दहरू हुन् त प्रपर्टी लमा पनि छ होइन विभिन्न कानुनी प्रावधानहरू छ त्यो सबै टर्म्सहरू चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्ने चाहिँ छ त्यसले नै जेन्डरलाई इसेन्सियलाइज गरिरहेछ होइन पुरुष महिला पुरुष महिला जहाँ पनि पुरुष महिला पुरुष महिला भनेर चाहिँ इसेन्सियलाइज गरेछ व्यक्ति भन्ने शब्द हाल्दा कति सजिलो हुन्थ्यो नि पुरुष महिला बाबुआमा व्यक्ति अब गार्डियन होइन अब के अरे पेरेन्ट भन्ने शब्द होइन अब आमा बुवा आमा बुवा किन भन्नु पऱ्यो प्यारेन्ट अभिभावक भन्ने शब्द राख्न सकिन्छ होला होइन अब सिब्लिङको नेपाली शब्द होइन ब्रदर भाइ बहिनी दिदी भन्दाखेरि अब किन त्यहाँनिर भाइ दिदी भन्नु पऱ्यो सो त्यो खालको चेन्जेस आउनु सक्ने एउटा प्रावधान त्यो एउटा आई थिङ्क त्यो डिस्कोर्सबाट स्टार्ट हुनुपर्छ तर अब त्यो अघि मैले नागरिकताको उदाहरण दिएँ होइन सो त्यो आमाको नामबाट नागरिकताको इस्युमा त इन्डियाबाट अब आमाको नागरिकता नागरिकता दियो भने भोलिपल्ट इन्डियाबाट सबैजना आउँछन् चाइनाबाट सबैजना आउँछन् नेपाली नामको आइडेन्टिटी नै हराउँछ भन्ने मेजोरिटी अफ द पपुलेसन छ राष्ट्रवादी त हाम्रो नाइन्टी पर्सेन्ट राष्ट्रवादी नै छौँ नि त हामी सबैजना होइन अब हामी यस्तो राष्ट्रवादी देशमा झन् अब नन बाइनेरीको कन्भर्सेसन हामीले फ्रिली गर्दाखेरि त हाम्रो धर्म संस्कृति हाम्रो नेपालको जुन आइडेन्टिटी त्यो नै हराउँछ यो त पाश्चात्य दर्शन हो भन्ने खालका पनि धेरै मान्छेहरू छन् सो यसलाई ग्रेजुअली बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ चेन्जेस छ एउटा सर्टेन लेभल अफ चेन्ज अहिले आइसकेको छ होइन सो त्यसलाई पनि अझै अब हुन्छ नि बिस्तारै ल एन्ड पोलिसी मेकिङमा चेन्ज ल्याउनु ल्याउनुपर्छ र त्यसमा ल एन्ड पोलिसी चेन्ज मेकिङ भन्दा पनि माइन्डसेट चेन्जिङ चाहिँ अलिकति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ कि सो माइन्डसेट चेन्जिङमा चाहिँ अलिकति धेरै काम गर्नुपर्छ र त्यो माइन्डसेट चेन्ज गर्ने process should be bottom up है again like Kathmandu centric urban centric भएर होइन कि त्यसमा चाहिँ बाहिरका काठमाडौँ बाहिरका जुन मेजोरिटी अफ द पपुलेसन छ उहाँहरूको ओपिनियन के छ उहाँहरूले do they even want this this change अब स्योर अब मेरो assumption is they do because कानुन इज विभेदकारी बट स्टिल uh, त्यो कुरा क्लियरली कस्तो खालको change they do they want भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू म फेरि अर्को प्रश्न हजुरलाई नै गर्न चाहेँ राज्यले नेपाली महिलासँग विवाह गरेको विदेशी पुरुषलाई अङ्गीकृत नागरिकता समेत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छैन यसरी यस्तो व्यवस्था नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले हामी रा के अरे सदस्य राष्ट्र भएका सन्धि सम्झौताहरूको विपरीत हुन जान्छ जस्तो लाग्छ अनि यो सन्धि सम्झौताहरूको मान्यतालाई भङ्ग नगरी कसरी यो यो अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न सकिन्छ र कसरी सरकारलाई संवेदनशील बनाउन सकिन्छ यो विषयमा भन्ने कुराहरू पनि फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट अलिकति मिस गरे फर्स्ट पार्ट नेपाली महिलासँग विवाह गरेको विदेशी पुरुषलाई अङ्गीकृत नागरिकता समेत प्रदान गर्ने व्यवस्था थ्याङ्क यू मैले विदेशी पुरुष भन्नुभयो रहेछ मैले अलिक अलिकति बुझिनँ सरी सो यो कुरा पनि Uh, thank you for asking. I think as a go, Salfalma, normally सिटिजनसिपको इस्युमा हुने जुन क्वेसन्सहरू छ त्योभन्दा अलिक फरक फरक and even I guess even more important कुराहरू भइरहेछ so thank you so much for these questions है सो यो पनि एकदमै कम कुरा गर्ने विषय हो कि जहिले आमाको नामबाट नागरिकतामा चाहिँ हामी धेरै कुरा गर्छौँ विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है फेरि त्यो अन्डरमाइन गर्न खोजे होइन कि तर त्यो स्टेरियो टाइप पनि भइरहेछ कि आजकल नेपाल नागरिकताको समस्या भने खालि आमाको नामबाट नागरिकता भन्ने मात्र पनि भइरहेछ त्यो होइन होइन सो यो तपाईँले उठाउनु भएको विषय पनि साह्रै नै इम्पोर्टेन्ट विषय हो जुन चाहिँ नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष विवाह गर्यो भने विदेशी पुरुषले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान इभन अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान छैन है अब जेन्डर लेन्सबाट अति अलिकति मोर फेमिलिस लेन्सबाट हेर्ने हो भने नेपाली महिलाले अब त्यस्तो नेपाली आमा छ बुवा विदेशी छ अनि सन्तान जन्म्यो अब न फादरले नागरिकता पाउँछ नेपालको न सन्तानले नेपालको वंशजको नागरिकता पाउँछ अङ्गीकृत मात्रै पाउँछ त्यो अङ्गीकृत अगेन ल एन्ड रियालिटी भन्ने लमा छ अङ्गीकृत नागरिकता पाउने तर रियालिटीमा कसैलाई दिँदैन त्यो प्रोसेस एकदम कम्प्लिकेटेड छ गृह मन्त्रालयले मात्रै दिन सक्छ त्यस्तो खालको यो सन्तानको अङ्गीकृत नागरिकता सो वैवाहिक अङ्कित नागरिकता जुन वुमेनलाई दिन्छ फिमेल स्पाउस होइन फरेन फिमेल स्पाउस त्यस्तो चाहिँ सिडिओले दिन सक्ने रे तर यो जुन सन्तानको अङ्गीकृत नागरिकता चाहिँ सिडिओ कार्यालयले दिन सक्दैन खालि गृह मन्त्रालयले दिन सक्छ गृह मन्त्रालयसँग सबैको पहुँच हुँदैन सबैको एक्सेस हुँदैन त्यसले कारणले सबैले पाउँदैन यो कुरा है सबै नै कसैले पाएकै छैन एकदमै थोरै व्यक्तिहरूले मात्रै पाउनु भएको छ यो अनि स्टेटिस्टिक्स पनि बाहिर आउँदैन कतिजनाले पायो कतिजनाले पाएन भनेर है सो त्यो जुन इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स ट्रिटिजहरू स्पेसली सिड होइन हाम्रो convention on the elimina elimination of all forms of discrimination भन्ने जुन कन्भेन्सन हामीले नेपालले रेटिफाई गरेको छ यसको आर्टिकल नाइनले चाहिँ जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन हुनु हुँदैन women should have equal right to pass on citizenship होइन or conferred citizenship to their spouse and their children भनेको छ सो त्यसको त कम्प्लिट कन्ट्रडिक्सनमै छ हामीले यसको यसलाई त्यो सिडको आर्टिकल नाइन भन्दा ठ्याक्कै हामीले अपोजिट नै हाम्रो कानुन छ होइन र यो पनि साह्रै नै इम्पोर्टेन्ट सबैभन्दा important cog in the wheel भन्छ सबैभन्दा important missing puzzle missing piece of the puzzle नै यो यो बुझ्यो भने नेपालको सिटिजनसिप ल बुझिन्छ क्या त्यो अहिले पनि हाम्रो सिटिजनसिप ल चाहिँ ओ नागरिकता फ्लेक्सिबल बनायो भने चाहिँ ओहो विदेशीहरू आउँछन् भारत बिहारबाट युपीबाट सबैजना आउँछन् यहाँनिर पटनाबाट आउँछन् यो यो नेपालको आइडेन्टिटी नै हराउँछ भन्ने खालको आधार छ नेसनलिजमको खा हुन्छ नि राष्ट्रवादको हाम्रो आर्ग्युमेन्ट दिइन्छ तर राष्ट्रवादको आर्ग्युमेन्ट चाहिँ एकदमै जेन्डर छ क्या किनभने हामीलाई डर कहाँबाट छ भन्दा हामीलाई डर चाहिँ पुरुषदेखि मात्रै पुरुषकोसँग डर छ कि महिलासँग डर छैन किनभने नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गर्यो भने उहाँहरू त भारतमै जन्मिनु भएको भारतमै बस्नु भएको उहाँहरू त नेपालको नागरिकता त पाउनुहुन्छ त भोलिपल्टै बिहा गरेको अब सजिलै त्यो भोलिपल्टै भन्न खोजेको त्यो पाउनु हुँदैन भन्नु खोजेको होइन फेरि द्याट इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट त्यसको पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट भ्याल्यु छ तर हामीलाई त्यहाँ राष्ट्रवादको डर छैन कि महिला हो नि त महिला महिलाहरू लाचार बिचरा भन्ने खालको माइन्डसेट होइन डरकोलाई चाहिँ हामीसँग पुरुषसँग डर छ नि त नेपाली महिलाले पुरुषसँग विवाह गर्यो भने ओहो होइन हुँदैन उनीहरू त इन्डियन आजको भोलि नै र एजेन्ट बिहा गरेको भोलिपल्टै र एजेन्ट हुन्छन् उनीहरू महिलाहरू त कहाँ रवाइजेन्ट हुन्छन् होइन सो त्यो इस्यु चाहिँ राष्ट्रवादको इस्यु छैन कि इस्यु चाहिँ जेन्डर पेट्रियर्कीको इस्यु छ कि अहिले पनि लको मान्यता के भयो भने महिलाले विवाह गरेपछि आफ्नो हस्बेन्डकै घर जानुपर्छ घर मात्र होइन हस्बेन्डकै देश जानुपर्छ हस्बेन्ड आफ्नो देशको नागरिकतै त्यागेर हस्बेन्डको देश जानुपर्छ भन्ने खालको प्रावधान छ यसमा एउटा थप एउटा फाइनल कुरा एड गर्न चाहन्छु है हाम्रो प्रावधान नेपालको प्रावधान के पनि छ भने अविवाहित महिलाले होइन अविवाहित महिलाले त नेपालको नागरिकता बुवाको नामबाट सजिलै लिन पायो है त्यसमा केही इस्यु भएन है तर यदि नागरिकता नलिकन है नलि नलिएरै कसैले विवाह गर्नुभयो महिलाले है महिलाले चाहिँ नागरिकता नलिकनै विवाह गर्नुभयो भने उहाँले आफ्नो हस्बेन्डको थ्रु मात्रै नागरिकता लिन पाउनुहुन्छ सो उहाँले आफ्नो बुवाको नामबाट पनि नागरिकता लिन पाउनुहुन्न उहाँले हस्बेन्डको नागरिकता प्लस आमामा बुवाको नागरिकता पेस गर्नुपर्ने हुन्छ हस्बेन्डकै लोकेसन वा एड्रेसबाट लिनुपर्ने हुन्छ है अनि नागरिकता नलिकनै उहाँले विदेशीसँग विवाह गर्नुभयो अरे सपोज विदेशीसँग विवाह गर्नुभयो भने त उहाँले नेपालको नागरिकतालाई अप्लाई पनि गर्न पाउनुहुन्न सो यो हाम्रो कानुनमै छ सो विदेशी नागरिक सो मेन इस्यु के रहेछ पेट्रिआर के रहेछ नि त अब नेपालमै ब जन्मेको नेपालमै हुर्किएको नेपाली नेपाललाई माया गर्ने व्यक्तिले विदेशीलाई विवाह गरेपछि ओ माई गड होइन ऊ त भोलिपल्टै अब इन्डियन बिहा गर्ने र एजेन्ट भयो अमेरिकन बिहा गर्ने सिआई एजेन्ट हुनुभयो होइन सो नेपालको भन्दा अपोजिट काम गर्ने भइहाल्यो विवाह गर्न साथ सो त्यहाँ पनि सो यो दिस इज मोर पेट्रियार्कल माइन्डसेटले गरेको कुरा हो तपाईँले जुन क्वेसन सोध्नुभयो is a very good example हाम्रो पेट्रियार्कीको अनि पेट्रियार्कल सिटिजनसिप लको विच इज एकदमै आउटडेटेड धेरै पुरानो भइसक्यो नेपालको माइग्रेसन रेसियो हेर्नु भने सिक्सटिन इज टू वान छ भने सिक्सटिनजना मान्छे बाहिर गइरहेछ वान भित्र आइरहेछ सो नेपालको <laughs> नागरिकता लिबरल हुना साथ सबैजना नेपालमा आउनु कुरा छैन कोही पनि है आयो भने I think more population means more economic progress पनि त्यसको पनि आई थिङ्क फाइदा छ तर रियालिटी त्यो छैन कि सानो देश हो हामी कसरी धान्न सक्छौँ भन्ने खालको जुन आर्ग्युमेन्ट पेस गरिन्छ त्यो चाहिँ जस्तो लाग्दैन थ्याङ्क यू एउटा क्वेसन चाहिँ यहाँ च्याटमा सोध्नु भएको रहेछ यो सिटिजनसिप नपाउँदाखेरि चाहिँ कति धेरै सर्भिसेस राइट्सहरू चाहिँ इनहोल्ड भएर बसिरहेको हुन्छ त्यो समयमा चाहिँ यो अब डिस्कसनहरू जस्तै अब संसदमा बिल पारित नहुँदै चाहिँ कुनै एउटा ट्रान्जिसनल आइडेन्टिटी जसरी कुनै दिँदाखेरि चाहिँ त्यो रिग्रेसिभ हुन जान्छ कि त्यसले हेल्प गर्छ होला कि कस्तो हुन सक्छ त्यस्तो पोसिबिलिटी के छ भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ त्यसमा पनि हजुरले नै थ्याङ्क यू त्यो पनि आई थिङ्क इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ है अब एउटा ट्रान्जिसनल चाहिँ अब सर्टिफिकेट वा केही दिने कि भन्ने कुरा होइन अब I think would be a very good option राम्रै कुरा हुन्थ्यो होला आई थिङ्क लिम्बूमा धेरैजना मान्छे त अहिले केही उपचारै छैन नागरिकता छैन सो नागरिकता नभएपछि अरू अरू कन्ट्रिजमा फेरि डिफ्रेन्ट छ है इन्डियामा अरू कन्ट्रिजमा डिफ्रेन्ट छ हाम्रो तर नेपालमा चाहिँ नागरिकता प्रमाणपत्र भएन भने केही नहुने है पासपोर्ट पनि हुँदैन इभन लाइक सिम कार्ड पनि भन्दैन है ड्राइभिङ लाइसेन्स नहुनेहरू त छँदैछ ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्न पनि नागरिकता चाहिन्छ सो फर्मल इम्प्लोइमेन्ट त हुँदै हुँदैन होइन प्यान नम्बर चाहियो अहिले त सो आफ्नो लाइभलीहुड अर्न गर्न पनि सकिन्न फर्मल्ली इन्फर्मल्ली सक्छ अब अब लुटेर त सकिहाल्छ चोरेर त सकिहाल्छ त्यही हो अप्सन होइन अब त्यही नै भन्नु खोजेको कि सरकारले होइन सो फर्मल इम्प्लोइमेन्ट पनि गर्न सकिँदैन सो त्यो गर्नको लागि चाहिँ ट्रान्जेक्सन नै त अप्लाई गरेको व्यक्ति भनेर चाहिँ डकुमेन्टेसन दिने कि भन्ने पनि हो होइन अब त्योभन्दा better option probably would have been नेपालले चाहिँ स्टेटलेसनेस कन्भेन्सन चाहिँ रेटिफाई गरेका छैन है सो स्टेटलेसनेस कन्भेन्सन रेटिफाई गरिदिएको भए चाहिँ यिनीहरू नेपालको नागरिक हुन कुनै पनि तरिका छैन यिनीहरू स्टेटलेस हुन् भन्ने एउटा स्टेटलेसनेस सर्टिफिकेट वा स्टेटलेसनेसको प्रमाण भइदिएको भए दे वुड गेट यो इम्प्लोइमेन्टको राइट्स हुन्थ्यो इकोनोमिक अब प्रपर्टीको राइट्स हुन्थ्यो अरू विभिन्न अधिकार हुन्थ्यो स्टेटलेस पर्सन्सको पनि रेफ्युजी जस्तै राइट्स हुन्छ रेकगनाइज रेफ्युजिज जस्तै सो उनीहरूलाई पनि एउटा खालको सम सोर्ट अफ प्रोटेक्सन हुन्थ्यो अनि अरू कन्ट्रिजमा असाइलम पनि क्लेम गर्न पाउँथे होला त्यो त्यो आधारमा अब हाम्रो देशमा चाहिँ होइन we have no stateless population भनेर भन्ने नागरिकता पनि नदिने होइन सो न यता न उता भयो सो प्र्याक्टिकली चाहिँ उहाँले भन्नुभएको कुरा पोसिबल छैन बिकज त्यो गर्ने चलन अरू देशमा पनि छैन त्यस्तो गरिँदैन होइन गर्न सकिने भनेको चाहिँ खालि त्यो स्टेटलेसेस कन्भेन्सन राटिफाई गरेको भयो वा राटिफाई गर्न जरुरी पनि छैन होइन राज्यविहीन स्टेटलेसेस डिटर्मिनेसन प्रोसिजियर यत्तिकै पनि बनाउन सकिन्छ हामीले युएनएचसिआर छ नेपालमा अरू पनि अर्गनाइजेसनहरू छ उहाँहरूको सहयोग लिएर सरकारले चाहिँ इमिग्रेसन डिपार्टमेन्ट अफ इमिग्रेसनको अन्तर्गत वा इमिग्रेसन पनि जरुरी छ नि होम अफेयर्सकै मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्सकै अन्तर्गत पनि बनाउन सकिन्छ होला सो त्यो एउटा पोसिबल सल्युसन भएको भए त आई थिङ्क धेरैजनालाई फाइदा हुन्थ्यो नट जस्ट नेपालकै नेपालमा बसिरहेका स्टेटलेस पर्सन मात्रै होइन कि बाहिरबाट आउने जुन रोहिङ्ग्या हुनुहुन्छ वा अफगान रेफ्युजी हुनुहुन्छ अब कतिजना अब सबै रेफ्युजी स्टेटलेस हुँदैनन् होइन तर रोहिङ्ग्याको केसमा उहाँहरू धेरैजना स्टेटलेस हुनुहुन्छ बुटिस रेफ्युजिजहरू धेरैजना आउनुभएको स्टेटलेस हुनुहुन्थ्यो होइन टिबेटन रेफ्युजिजहरू स्टेटलेस हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि उहाँको हकमा पनि यो लागु हुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि त्यो ट्रान्जेक्सनमा हुँदोसम्म एउटा अधिकार उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो आई थिङ्क इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्न जरुरी के छ भने when you have a huge number of people जसको सिटिजनसिप सर्टिफिकेट छैन तर उहाँहरू नेपालमै बसिरहनु भएको छ भने उहाँहरूको सोर्स अफ लिभिङ के हो त उहाँहरू त फर्मली काम गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरू त इन्फर्मली मात्रै काम गर्ने हो सो देशको इकोनोमिक प्रोग्रेसलाई यो राम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई राम्रो हो कि होइन यो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ अब एकदम राष्ट्रवादी आर्गुमेन्ट्सहरू लियो भने त फेरि होला होइन राम्रै होला होइन होइन नेपाली बचाउनुपर्छ हामी सबै रेफ्युजीहरूको देश भयो भने हाम्रो नेपालीत्व कहाँ आउँछ भन्ने खालको क्वेसन आउला है तर त्यो बाहेक है त्यो एउटा त्यो द्याट साइड मैले चाहिँ अरू काउन्टर आर्गुमेन्ट्स देख्दिनँ हस् थ्याङ्क यू म अब एउटा हजुरलाई लास्ट क्वेसन गर्न चाहेँ हजुरको टु थाउजन्ड सेभेन्टिनमा एउटा काठमाडौँ पोस्टमा पब्लिस भएको आर्टिकलमा चाहिँ हजुरको सेङ कोट गर्छु the the women's rights rights movement in Nepal has not been just about removing discriminatory laws but also about advocating new laws that ensure ensure substantive equality भन्नुभएको छ यो भनाइ अहिलेको समयमा आइपुग्दा कतिसम्मको सफल भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मैले एकचोटि आर्टिकल फेरि पढ्नुपर्ने भयो जस्तो <laughs> लाग्यो सो त्यति बेलाको context I think was very different त्यति बेला चाहिँ आई थिङ्क कन्स्टिट्युसन बन्न लागेको कन्टेक्स्ट थियो होइन सो संविधानमा चाहिँ आमा र बाबु भन्ने प्रावधान चाहिँ प्रपोज गरिरहेको अवस्था थियो कि त्यति बेला सो अहिले कन्स्टिट्युसनमा आमा वा बाबु आयो तर वा चाहिँ फादरलाई मात्र आयो भन्ने हो तर त्योभन्दा रिग्रेसिभ आमा र बाबु भन्ने पर्सपेक्टिभ चाहिँ गर्न खोजिरहेको थियो कि त्यो बेला फादर एन्ड मदर दुवैजना नागरिक भएन मात्रै नेपालको हुने भन्ने सो त्यो चाहिँ इक्वल हो ओ जेन्डर बिकज ओ या अब त डिस्क्रिमिनेसन आमालाई मात्र होइन अब त डिस्क्रिमिनेसन बुवालाई पनि भयो so both this is an equal provision भन्ने खालको प्रपोज गरिरहेको थियो सो जेन्डर वा इक्वालिटी भनेको के हो भन्ने त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ नै बुझिरहेको थिएन सो त्यो कन्टेक्स्टमा आई थिङ्क त्यो प्रोभिजन आएको थियो अनि अर्को चाहिँ त्यो आई थिङ्क सब्सट्यान्टिभ इक्वालिटीको कुरा भन्नुभयो I think if if I'm not wrong so so त्यो त्यो एस्पेक्ट चाहिँ फेरि it's it's different topic altogether धेरै लामो भन्न चाहन्न तर यहाँ ल स्टुडेन्ट्स भएको हुनाले चाहिँ हामीले इक्वालिटी भनेर खालि फर्मल इक्वालिटी बुझिरहेको हुन्छौँ होइन equality in access equality and opportunity भयो भने इक्वालिटी द्याट्स इक्वालिटी होइन त Uh, even if women are starting from uh, a mile back in the race, uh, there's still equality because I race so equal playing field, China level playing field, China uh, factor, let's say formal equality, let's say consider it's equality or egalitarian discourse, man say formal equality when they concept they outdated provider for substantive equality concept, which is substantive equality when equality and outcome, China. Uh, so परिणाममा समानता यसमा चाहिँ अफर्मेटिभ एक्सन वा रिजर्भेसनको कुराहरू आउँछ होइन सो नेपालको सिटिजनसिप लमा पनि इफ पेट्रियार्कल माइन्ड सेटलाई कम्प्लिटली इराडिकेट गर्ने हो भने सब्सट्यान्टिभ इक्वालिटीको कन्सेप्टलाई चाहिँ अपनाउनु पर्छ there should be more women ward CDOs ward वार्डको वार्ड चेयर्स वार्ड मेम्बर्स जसको नागरिकताको सिफारिस दिने त वार्ड मेम्बर्सहरूले हो नि त अनि सिटिओले नागरिकता दिने सो जहाँ अब जब जब वुमेनहरू त्यो पोजिसनमा पुग्नुहुन्छ जब वुमेनको पार्टिसिपेसन बढ्छ अनि बल्ल अनि women from different ethnicities different caste groups different geographic region चाहिँ फेरि अगेन खसारे वुमेनहरू मात्रै भयो भने अहिले आई थिङ्क रिसेन्टली एउटा आर्टिकल पनि आएको थियो है सो त्यो पनि होइन hegemony of certain ethnicity of certain क्लासको वुमेन मात्र पनि होइन होइन डिभर्स ग्रुप्सबाट डिस डिभर्स ब्याकग्राउन्ड्सबाट भइसकेपछि एन्ड देन बल्ल चाहिँ सिटिजनसिपको issue resolve on a saksa and one mindset change on sa that is a gradual process so uh, the main prerequisite your citizenship issue resolve on uh resolve is participation uh, representation inclusion to uh, change चाहिँ त्यो चेन्ज because के इट्स खै जहिले ten white white men, but men बसेर women go abortion laws discussion discussion. What should be there when discussion गर्छ नि त्यस्तै हुन्छ अदरवाइज otherwise. सिटिजनसिपको इस्युमा पनि द मेन माथि जो पावरमा पुग्नुहुन्छ उहाँहरूले बुझ्नु नै हुन्न भन्ने I think I think that was the context होला बट म एकचोटि आर्टिकल रिभिजिटै गर्नुपर्छ त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच अब चाहिँ हामी अन्तिम अन्तिमतिर नै पुग्यौँ थ्याङ्क यू सो मच फर यर भ्यालुएबल टाइम अनि थ्याङ्क यू नेहा गुरुङजी त कर्मा तमाङजी अनि मेरो अड्डालाई पनि भेरी मच थ्याङ्क यू सो मच मेबी अब लास्टमा श्रेयाजी के बोल्नुहुन्छ होला हस् थ्याङ्क यू आई थिङ्क अब चाहिँ हाम्रो फेसबुक लाइभ चाहिँ एन्ड हुन्छ thank you so much Subin दाई for for your opinion and for your information on citizenship issues धेरै नै क्वेसन्सहरू चाहिँ छ तर हामीले के थाहा पायौँ भन्दा गभर्मेन्ट अफिसियलबाट चाहिँ यो प्रोग्राममा आउन चाहिँ अलि हेजिटेसन हुँदो रहेछ Kati time, mm, even if there are women, uh, they don't really mm, positively answer. For instance, my a question, Montio. You said that we're already, I think, off uh, camera, off Facebook Live. Say, John Dorta Gorda Belani, Buakunam, Norakiwan, say, Sajid Nagarita Pines of Sunekotitio, Kiwina. My did, यही प्रोग्रामको लागि इन्भाइट गर्न चाहिँ म होम मिनिस्ट्री गएको थिएँ होइन अनि त्यहाँ चाहिँ एकजना लेडीले के भन्नुभयो भने यो सिटिजनसिपको समस्या चाहिँ नागरिक आफैले गल्ती गरेर चाहिँ नपाउने हो भनिराख्नु भएको थियो कि अनि अब अब म फेरि उहाँलाई नै प्रोग्राममा बोलाउन गइरहेको थिएँ अलिकति त्यहाँ डिस्कसन गर्न मिलेन तर यो हो र भनेर हजुरलाई सोध्नु खोजेको जन्मदर्तामा बुवाको नाम राखेन भने सिधै सिटिजनसिप पाइन्छ र त्यो त अभियसली होइन होइन सो जन्म दर्तै काम नलाग्दो रहेछ एउटा त आई मिन जन्म दर्ता नि बुवाको नाम बिना बन्दैन अघि नेहाले एक्जाम्पल राम्रो दिइहाल्नु भयो होइन नेहाको केसमा जन्म दर्ता आमाको नामबाट बनाउनलाई नै अदालतमा मुद्दा गर्नु पर्यो मुद्दा जितेर पनि त्यहाँदेखि बाबु ठिका नभएको भनेर लेख्थ्यो होइन सो फर्स्टमा त जन्म दर्ता त्यो जसले भन्नुभयो उहाँले नै जन्मदर्ता बनाइदिनु हुन्न आमाको नामबाट होइन सो उहाँलाई नै गाह्रो हुन्छ अर्को कुरा त्यसरी चाहिँ नागरिकता बन्ने सज बन्न सजिलो हुने चाहिँ होइन है सो त्यो द्याट इज अल्सो एकदमै फल्स um, र त्यो आई थिङ्क जसको सोचाइ छ त्यो पनि त्यसमा गलती के छ भने उहाँको अजम्सन के भयो भने बुवाले त खालि जन्मिना साथ वा जन्मदा वा जन्म अगाडि मात्रै छोडेर जान्छ होइन एन्ड देन जन्मदाता बनाइसकेपछि टेन इयर्स पछि पनि त बुवाले छोडेर जान सक्छ अब्यान्डन गर्न सक्छ फ्यामिलीलाई अब त्यस्तो केसमा के गर्ने त होइन त्यो त्यो त्यस्तो पनि धेरै केस छ एउटा केस कस्तो छ भने अब सन्तान छ सात वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ छोडेर गयो बुवाले अनि त्यो लास्ट नेम सरनेम चाहिँ आमाको राख्यो कि आमाको मात्रै राख्यो बस्नेत बस्नेत बस्नेत मात्रै राख्यो सबै एडुकेसन सर्टिफिकेट्समा अनि सिटिजनसिप बनाउने बेलामा चाहिँ बुवाको पनि छोडेर गए पनि बुवाको नागरिकताको फोटोकपी चाहिँ थियो होइन सो बुवाको नाम पनि उल्लेख चाहिँ गरेको थियो एडुकेसन सर्टिफिकेटमा सो बुवा नेपाली भन्ने देखिन्थ्यो तर त्यहाँ एप्लिकेसन भर्ने बेला सिटिजनसिपको एप्लिकेसन भर्ने बेलामा त्यो बस्नेतलाई काटेर अधिकारी बनाइदिनु भयो क्या त्यो ओडाकै मान्छेले कहाँ बुवाको थर राख्नुपर्छ यसरी आमाको थर राख्ने हो भनेर काटिदिनु भयो त्यो पनि मुद्दा गरेर सुप्रिम कोर्टमै जानु पर्यो नागरिकता अगाडि बढ्दै भनेन सो मेन कुरा चाहिँ त्यो सिटिजनसिप ल एन्ड रियालिटी भन्यो ल नै प्रब्लमेटिक छ एउटा कुरा तर रियालिटीमा जुन पेट्रियार्कल माइन्डसेट भएका जुन पदाधिकारीहरू छन् उहाँहरूले जति राम्रो ल भने पनि नागरिकता दिइरहेको छैन कि जन्म दर्ता त आमा र बुवाको नाममा बुवाको चाहिने त्यो कानुनमा कतै पनि छैन त दिनुपर्ने हो नि त सुप्रिम कोर्टले यति धेरै मोर देन फिफ्टी डिसिजन्स गरिसक्यो आमाको नामबाट नागरिकता देऊ भनेर त्यो नजिर भइसक्यो तर फलो हुँदैन बरु उल्टै आजकल त आमाको र नागरिकता दिन गयो भने ए एफडब्लुएलडी जानुहोस् न त्यहाँ उहाँहरूले मुद्दा गरेपछि सर्वोच्चको फैसला भोजी हामी दिन्छौँ भनेर कति सजिलो भएको छ उहाँहरूलाई होइन सो उहाँहरूले केही स्क्रिनिङ गर्नु परेन सरजमिन गर्नु परेन के गर्नु परेन मुद्दा अदालतले हेरिदिन्छ भन्ने खालको भएको छ सो सो त्यो एकदमै गलत बुझायो सरी मैले धेरै बोलेँ यसमा है तर त्यस्तो खालको आई थिङ्क धेरैजनाले आई थिङ्क एउटा वान एउटा टाइपको केस उहाँले चाहिँ यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो होला भनेर सोच्नुहुन्छ तर त्यो रियालिटीमा चाहिँ अब हामीले मैले हेरेको किसिममा चाहिँ यस्तो छैन है हजुर thank you so much thank you so much all participants for coming and joining in our conversation on citizenship thank you